байцгаана төвшөөгийн подкаст ирээдүйд биднийг юу хүлээж байгаа вэ гэдэг сэдвийн доор одоо та бүхэндөө өмнөх хэд хэдэн подкастуудыг хүргэсэн байгаа. Аа тэгээд э, даваа далаатайгаа хоёр подкаст хийгээд э, нэлээ их зүйлийн талаар ирээдүйд юу нь биднийг яг юу хүлээгээд байгаа юм бэ? Тэр болох процесс монголчууд бид нар өөрсдөө бэлэн үү? Тэгээ хамгийн гол нь тэр зүйл одоо даваад яг ингээ хөрсөн дээр буугаад ирэхэд бид сэтгэл зүгээ хэрхэн яаж бэлдсэн байх ёстой бэ гэдэг тал дээр бол битээр бас нэлээд одоо тулгуурлаж ярилцсан байгаа. А тэгээ сүүлийн подкастн дээр бас битээр бас зарим нэг экспертүүдийг подкастнда одоо оруулж урьж оролцуулнаа гэсэн одоо амлалтынхаа дагуу өнөөдөр ирхмээгээ битээр одоо подкастнда оруулаад байна. Ирхмээ маань бол хүний их юмч байгаа. За тэгээ дээрэс нь одоо илүү би бас танилцуулахаасаа илүүтэйгээр а ярианаас нь энэ хүний ярьж байгаа зүйлээс нь та бүхэн бас өөрсдөөс илүү бас танилцаараа тэгээд доороогоо фэйсбүүкээр бас холбогдож өшөө илүү эрхмээтэй тулч танилцыг бол холбогдож олноо. За тэгээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Карантины өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан карантинлэгч байна уу? <laughs> За за эрхмээ маань өөрийгөө нэг товчхон танилцуулчих тий. За даваа далаа бит хоёр бол өмнөх хоёр подкастаараа бол нэлээ хүмүүст хинбэ, ер нь ямар үзэл бодолтой улсууд вэ гэдгээ бол нэлээсээ харуулсан байгаа. За би яг хүний хэмж мэрэгчлээ. Тэр нь анагаахыг төгсөн гэсэн Монголд анагаах шинжилгээний үндэсний сургуулийг төгссөн. За тэгээд анагаахт 2 жил багшилж агаад Аа тэгээд яг голоор нь master residence-ийнхаа сургалтуудад сууж агаад тэгээд надад Америк руу явах боломж гарч ирээд тэгээд Америкт Harvard-ийн сургуулийн одоо Breakfield Laboratory гэх байгаа. Одоо Америкч ингээд том сургуулиуд нь профессорын тогтолцоотой явна шүү дээ. Том профессоруд нь өөрсдөө лаборатори байгуулаад тэргээр явдаг. Тэгэхээр Breakfield гэдэг лабораторид судлаачаар ерөнхийдөө ажиллаж байгаад ирсэн. А тэр маань ерөнхийдөө богино хугацаанд болсон. А уг нь бол төлөвлөгөө нь бол хэдэн жилийн хугацаатай ер нь төлөвлөж очсон боловч нэг шалтгааны улмаас наашаа Монголдо буцаа хүрээд ирсэн байгаа. Судалгааных нь ажил нь ямар сэдвэр ийсэн юм? судалгааны ажил болохоор тархины хавдрын гений имчилгээ гэдэг нэг гэсэндээ хавдрын шинэ үеийн имчилгээ гэсэн үг. А одоо хавдрын имчилгээнд дэр бид нэр мис засал хийм туяа имчилгээ гэдэг байдаг штеп. А тэгээ тэрний тэгээ тэрний дараагийнхын төвч нь үүдлсэн имчилгээ одоо тэрний хамгийн эцсийн шат нь ер нь бол гений имчилгээ юм байна гэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр шин төрлийн имчилгээ ер нь дэлхийд хавдар дээр гарч ирэх гээд нэгэн нааштай судалгаанууд явцсан байгаа гэж ойлгож байна. Зөв зөв зөв. Э, маш ирээдүйтэй тийм шин шинжлэх ухааны одоо хамгийн сүүлийн үеийн аргачлаар ажиллаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэнд ер нь одоо яг Монголын хөрсөн дээр байхгүй ч гэдэг юм уу эсвэл болвол удахгүй манай хөрсөн дээр ч юм уу ингээд нөгөө хөгжлийнхоо явцаар түрэгдэж одоо орж ирэх тийм сонин содын юмнууд тэнчэнээс үзэж харсан юм юу вэ нөхөө? Нэг сонирхуулаад хэлээч. Аа э, зөндөө юм байгаа. Маш олон юм байгаа. Аа яг хуу Монголын хөрсөн дээр ингээд юм орж ирэх гэж авч үзэх юм бол биднэрт миний тэнд очиод ойлгосон юм нь биднэрт боловсон хүчин хангалттай байгаа юм байна гэж бод маш их ойлгосон. Ягаад тэгэхээр тэнд Harvard, MIT, Boston University ч гэдэм үү дэлхийн одоо томоохон тэнд байгаа сур Бостонд одоо байгаа том сургуулиудад сурж байгаа одоо бакалавр, одоо мастер, PhD-гээ бүгдийг хийсэн ч юм уу эсвэл айгүй мундаг мундаг мэдлэгтэй залуучууд айгүй их байна лээ. А яг хуу зарим нь одоо одоо улсын тэтгэлгээр явцсан тий. Тэгээд буцаад Монголдо очиод ажиллах гэхлээр яг тэр өндөр түвшнийхэн технологиуд нь байхгүй гэдэг чинь Тэгэхээр бид нэр миний ойлгосноор бол тоногт хөөрөмжл лаборатори нь байхад тэрийг тойглоод аваа явчих залуучууд нь бол өөрсдөө тэр технологитойгоо шин дэвшилт одоо тэр одоо дэлхийд байгаа сонио хачин зүйлтэг ирэхэд ерөөдөө бэлэн байна л да. Тэгэхээр одоо салбар салбарын хүмүүс өөр өөрсдийнхөө тэр гой зүйлүүдийг чирээд илхээд идэг. Тэгэхээр нөгөө суур нөгөө basic юм нь байхгүй болохоор суур юм нь байхгүй болохоор тэнцэнэ тэгээд гацаад гэдэг ч юм уу хэрэгтэй байж байгаа хүмүүс маш их байна лээ. Сурсан мэдсэн зүйлүүд нь тархинд нь байгаад идэг те. Энд хурж хөрсөн дээр хурж ирээд хий гэхээр нөгөө байшин барилга тоног төхөөрөмж нь бэлэн биш байгаа учраас шал дими тархитайгаа тэгэл тэнд ингээл үлдэх гээд штэ тий. Энд чинь эрдэнэ ч гэсэн мундаг залуучууд байж та одоо би бүр зарцаад байна гэд өглөөд байгаа. Аа тий тий. Тий. Аа ямар харамсалтай юм бэ тий. За за за яг энэний талаар э, яванда ярина. За одоо хамгийн гол нь нөгөө гол одоо сонсож байгаа улсуудын маань мэдхийг хүсэж байгаа юм нь тэгэхээр энэ вирусын тал дээр чамаас бас мэдээллийг авмаар байна тий. Аа энийг ойлгоход айгүй амархан. За. Аа энэ вирус минь агаар туслахын замаар халдна гэж байна. За. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нэр ханиалах, найтаалах үед бидний амнаас гарч байгаа ийм одоо ханиалах, найтаалах үед ингээд бидний амнаас ингээд мэдээж тодорхой хэмжээний тийм макро шингэнүүд гарч байгаа ш туслууд гарч байгаа тэр гарч байгаа туслууд маань өөрөө бид нар тэрийг агаар туслын замаар гэдэг жижигхэн хэмжээтэй юмнууд байгаа шүү дээ. Бид нар зүгээр ингээл найтайлхлаар ингээл битүү ингээл нэг юм ус цацсан юм шиг найтайлгалаа шүү дээ. Тэр туслууд чинь одоо шууд өөр хүний амьсгалын замаар агаарт байж байгаад орж болно. Эсвэл ямар нэгэн гадаргуу дээр очиод тэнцэнэ одоо жишээ нь мөнгөн дэвсгэртэн дээр гэхэд 28 хоног 20 градус 28 хоног амьдрах чадвартай байна гэдэг ч юм. Тэгэхээр халдвартай хүний одоо одоо ханиалгасан, найтайлгсан эсвэл энэ одоо гар гараа ингээд гараараа амаа дараад найтайлгаж байгаа шүү дээ. Ингээд гарн дээр нь үүсэн шингэн ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар тэр халдвартай хүний амьсгалын замаас гарч байгаа тэр микро дуслууд нь шууд хүн дээр очих юм эсвэл ямар нэгэн хатуу биетийн гадрах зөөлөн биетийн гадрах дээр очиж байж байгаад тэрэнд нь хүн гараараа хүрээд ч юм уу гараараа одоо гараараа хүрдэг ч юм уу тэрүүгээрээ буцаад амндаа хүрдэг ч юм уу ийм байдлаар халдаад байгаа гэсэн үг. Агаар цэлийн замаар гэхлээр одоо юу гэдэг зүгээр шууд хүн ханиалгаад тэрийг хүн авчдаг гэсэн үг биш. Тэр ханиалгаад гарсан шинг нь ямар нэгэн бийж дээр байж хагаад тэргээр дамжуулаад хүн халдвар авч бол. Тэр нус, цэр, шүлс тий тийм юмнуудаар одоо ингээд дамжаад явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр л одоо хамгийн одоо энэчнээс сэргийлэх арга нь бол масыг зүүх нь бол тодорхой юм байна шүү дээ тий Тийм маск зүүх нь тодорхой. Аа тэгээ дээрэс нь одоо юу гэдэг хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хүн одоо халдвартай хүн найтаалгцсан ч юм уу те. Тэгээд эсвэл нэг юм одоо хаалганы бариул мариул руу найтаалгцсан бай гэж бодвол тэмүүд гараараа хурчээд тэрийг одоо юу гэдэг буцаад хоол хүнсээр дамжуулаад ч юм уу ингээ буцаа халдвар авч магадгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол ингээ гараад маш сайн хариутгаад тэгээ маска зүүхлээр маск зүүх нь өөрөө хүнд халдвар өгөхөөс сэргийлнэ нэгт өөрөө халдвар авахаа сэргийлж байгаа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө спирт маань өөрөө одоо юу вирусыг тодорхой хэмжээгээр устгах чадамжтай гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ариутгахлын бодисоор ингээл иргэн тойрноос ариутгаал гадаргуугаа болж игэл ариутгаал өөрийгөө ариутгаал маска зүгээд тахад бид нэр ерөөхдөө энэ вирусээс вирусын халдвараас ирнэ өөрсдөө хамгаалч чадна л гэж үзээд байгаа юм. За за товчхондоо бол тэ маш ойлгомжтойгоор ингийн үгээр хэлэхэд бол ийм байна. За одоо бид хоёроос хоёулангаас нь асууя гэж бодож байна. За хайштай бид нар одоо өнөөдөр Монголынхон газар нутаг дээр энэ вирусыг дотооддоо одоо алдчихлаа гэж би бол хувьдаа хараад байна. Тэгэхээр та хоёр энэ тал дээр бас юу гэж бодож байна? Яг алдсан гэж бодож байна уу? Аль эсвэл энийг бид нар ингээд тодорхой хүрээнд бол бариад авчна гэж бодож байна уу? Та хоёрын өөрсдийнх нь үзэл бодол зүгээр энэ байдлыг харж байгаа байдлыг нэгдүгээр сонсомоор байна. А хоёрдугаар за хэрвээ бид нар ингээд энийг ингээд барьж чадах уу? А дээрэс нь бид нар энтэйгээ эвлэрээд аль болох ингээд одоо амьдралаа цааш нь үргэлжлүүлсэн дээрүү аль эсвэл ингээд гэртээ ингээд карантинлэгдаал ингээд байсан дээрүү тойрын бас үзэл бодлыг сонсомоор байна. Баалаа. Хичээ ийж юм шаруул. Яа. Зэ. Тэгэхээр э, яг уу бид нэр тодорхой хэмжээгээр э, дотооддоо халдвараа алдсан байгаа тийм тийм тэрийг барьж авах гад одоо улсын онцгой commons юмч цагдаа тагнуулгүй бөөнөр үздэг жин штэ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдэг дарханд халдварын дархалтыг бүрэн бариад авлаа гэдэг мэдээлэл гарсан. Тэгсэн чинь одоо эрдэмтдийн зөвлөсний дагуугаар гэр бүлээс нэг нэг хүнийг аваад PCR шинжилгээнд хамруулад үзье гэхэд дахиад нэмэгдээд байх жишээ нэ тийм. Тэгэхээр э, энэ тахал одоо тахал гэж яриад байгаа энэ вирус мөн өөрөө халдварлах чадвар маш өндөртэй байгаа тань. Аа тэгэхээр э, улс яг одоо ямар төлөвлөгөө, ямар мастер төлөвлөгөө гаргаад хүмүүсийг яг яаж барьж авч байгааг бол сайн мэдэхгүй байна. Аа тийм учраас одоо юу гэдэг э, голд нь ороод алцаагүй учраас барьж авч чадна чадахгүй гэдэг дүгнэлтийг хойсоо би өгч арай чадахгүй байгаа даа. А яг хөө зүгээр э, бүх нийтээр хамарсан одоо юу гэдэг нь массын шинжилгээ гэхдээ одоо антиген тест биш антибоди тест биш яг бидний хийлж заншнаар PCR тест те. Боёо одоо монголоор бол PGO гэдэг байгаа байхгүй. Polymerase gene урвал гэж нэрлэдэг. За. Тэгэхээр энэ шинжилгээг яг нийтэд нь бөөнд нь хийгээд тэгжиж бид нэр одоо юу гэдэг яг барьж авсан барьж аваагүй гэдгээ дүгнэх баг. А тэрнээс чи одоо төрөвжсөн шинжилгээгээр бүгдэнд нь хийхлээр зарим талаараа учир дутагдaltaй мэдээж 70-60% магадaltaй гэж үзээд байгаа шүү дээ. Гисэн хэдий ч одоо тэр одоо төргөн онцлог гэж хэлээд байгаа юм чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний дархлааны систем одоо нэг зааж ингэж тайлбарлая. Гадны биед орж ирлээ. Вирус хүний биед орж ирлээ. Тэгмүү тэр одоо вирусын эсрэг хүний тэмцдэг дархлааны эс үүсдэг байхгүй юу? За. Тэгэхээр бид нэр энэ дархлааны эс үүссэн байна уугүй юу гэдгийг л төрөвжсөн тестээр үздэг гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ үүссэн байх юм бол гадны вирус орж ирсэн байна гэсэн үг үүсэх байх юм бол энд ямар нэгэн халдвар орж ирээгүй байна гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр төрөвчсөн онцлоор бол энийг нэг 70-аас одоо нэг ойролцоогоор дунджаар 70 орчим хувьтай илэрхийлж байгаа гэсэн. Яагаад хувь нь багасаад байна вэ гэхээр энэ вирус чинь өөрөө одоо гадаргуу дээр байгаа тодорхой хэмжээнийхэн зарим мутацаасаа болоод хүний дархлааны системээс зугатаад байдаг болсон байна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө дархлааны систем зугт одоо танихдахгүй зүхтаад ахлаэр төрөвчсөн онцлоор хийсэн ч орж ирээгүй байна гэдэг мэдээг л өгөөд тахна шүү дээ тийм. Тэгэхээр э, ийм байдлаар бид нэр ер нь э, цаашдаа юу гэдэг нийт хүн амд донд та хоёроос одоо PCR-ийн шинжилгээ авсан уу? Аваагүй. Аа тэгэхээр ингээл болж өгвөл гэр бүлээс нэг хүнд ч юм уу PCR-ийн шинжилгээ авч иж бид нэр одоо бариад авлаа одоо барьж авсангүй гэдгийг хэлнэ гэсэн үг байна. Тэгмүүд юу нэ тухайн төрөөгөө бид нэр бариад авчлаа гэхлээр нөгөө үлдсэн хүмүүс иргэдэд үзээгүй учраас нөгөөдөл нь одоо нөгөө хүнийх нь дархлаа сайн байгаад шинж тэмдэг илэрхгүй ч юм уу нууц хугацаанда байгаад ч юм уу ингээд илэрхгүй байж байгаа сүүлд нь гарч ирэнгүүт дахиад нөгөө ард ирэх хилэж та нар хотлоо ярьлаа та нар барьж аваагүй гэж барьлаа гэж сүржгэнлээ гэдэг ч юм уу тэгэхээр одоо ямар чиг баримж авч ажиллаж байгааг нь сайн мэдэхгүй байна гэтээ яг санаа бол байна л да Аа тэгээд цаашдаа бид нэр яах хэрэгтэй вэ? Бид нэр ингээ карантинда байгаад ах юм уу, юм уу гэдэг юм асуудлууд орж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэгт гадаадын улс орнууд юун дээр үндэслэж энэ одоо яг хатуу локдаунд оруулах уу эсвэл 20 цэрээ судруулах уу гэдгийг нь юутай хамаарахтай явж байгаа гэхэлэр тодорхой би пейперүүд уншлаа л да. Энэ одоо юу гэдэг хүмүүс өөрсдөө сонирхож шиж тухайн пейперүүдийг унших юм бол тодорхой хэмжээгээр авчиж болох мэдлгүүд байгаа. Тэгэхээр энэ вирус нь өөрөө одоо юу гэдэг маш олон төрлийн мутацид орцсон байгаа. А үндсэн бүлгээс хамаарат A, A, B, C гэдэг бүлгүүдэд ангилагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ нэгт ABC гэдэг нь одоо хаанаас үүсэлтэй юм бэ? Одоо одоо Америк, Европынх нь нэг өөр төрөл байгаад, Хятадынх нь нэг өөр төрөл байгаад ингээд өөр өөр төрөл байгаад байгаа байхгүй бүтэн бүлгээрээ. Дээрээс нь дотор нь байгаа мутацаас хамаарат энэ вирусын халдварлах чадвар нь их байна. Эсвэл халдварлах чадвар нь муу байна. Өвчин үүсгэх чадамж нь их байна. Өвчин үүсгэх чадамж нь бага байна гэдэг ийм одоо ийм мутац илэрх юм бол энэ нь маш хурдан дарахдаг, маш хороо явцтай. За ийм мутац илэрх юм бол энэ нь одоо амар хурдан дарахдаг мөртлөөсөө өвчин нас оролтонд одоо баг хүрэж юм ч юм уу хоруу чанар багтай ийм мутац илэрх юм бол халдварлах чадвар багтай өвчин үүсгэх чадварч багатай гэдэг ийм нотолцсон байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо Монгол улсад байгаа одоо энэ вирусийнхаа яг ямар мутац байгаа вэ гэдгээс хамаарат бид нэр бас тодорхой хэмжээний локдауны асуудлыг оролцох бах. Ер нь энэ энэ энэ дээр суурлаад гадаадын орнуудын одоо том том шийдвэрүүд гараад байгаа. Тэгэхээр үнэхээр амар тархартай амар одоо хүндрэлтэй тийм мутац нь байх юм бол бид нэр локдаунд байхаас өөр аргагүй байхгүй. Тийм байна. А үнэхээр халдварлах чадвар багатай байгаад өвчин үүсэх чадамж нь багатай байх юм бол бид нэр одоо жинхэнэ маска зүгээд 1.5 метрийн зайгаа бариад одоо гараас явгаагаад хувийн зохион байгуулалтаа сайн хийгээд тэгээд олон нийтэд гараад ингээд ажиллах одоо бизнесээ өргөжлүүлэх ч юм уу ийм юмнууд бол маш ихээр байгаа даа. Тэгэхээр бүгд science дээр шинжилх ухаан дээр тулгуурлаж явагдаж байгаа. Тэгэхээр манай одоо юу гэдгийг улс эх орны шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс зөвлөж байгаа хүмүүс маань энэ асуудлыг мэдж байгаа байлгүй дээ гэж бодож байна. Найдаж байна гэж. Ястаа хэрэгтэй мэдээллийг өгөх. Яа би бас нөгөө нэг гадны нөгөө тэргийн туршлага хэрэгжүүлсэн улс орнууд биш үү? Жишээ нь Надад ч юм уу. Тэгээд дэлхий одоо яг гол авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд нь дата менежмент аягүй сайн хийгээд байгаа байхгүй юу? одоо нэг эрэгтэй гар утасных нь аппликейшнээр дамжуулж хянаар тэгээ гудамжинд цагдаа эсвэл одоо тэр хар хүйтэн замын цагдаа зогсоосоо илүүтэй тэр сервер дээр цагдаанаар ингээд харж агаад оо нөхөр даваа талаа яагаад гадуур яваад байна шууд уцдах жишээтэй гэртээ ор би чаанаас сансын хайр хайр яваад байгаа гэж харж байна тэгээд одоо тухайн байр одоо манай энэ байрны орчин тойронд нэг хүн одоо коронавирус илэрлээ гэж бодоод яг тэнд энэ байранд хэдэн хүн амьдраад байгаас сервер дээрээс харж боломжтой оо энэ үлгэр чи одоо нийтдээ энэ хоёр байраг нийлээд хэдэн сум айл үлдээ нийтдээ хэдэн хүмүүс хэдэн тараас ашигладаг хэдэн хэдэн тэдээсэд насны гээд айгүй тийм үр дүнтэй нөгөө одоо ялангуяа энэ хаттуудын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь тэр хувийн ариун цэвэр тэр орон сууц тэр хороолт орон локдаун хийхээс гадна бас дата менежмент аягүй сайн хийгээд яг өвчин илэрсэн хүний тэр найдвартай ойр хавтлагийг нь хүслээд ер чи цаг алдахгүй баг тэр дом бариад авчих واخхой гял шилжилгээг нь очиж хийж чинь тэгээд тэр сервер дээрээсээ хүмүүсээ өвчтөг хүмүүс хаавар хаавар явсан тракийг баг баг рейш тайм гэж ирдэг шүү дээ. Бод цаг хугацаан дээр баг харж чинь ойр орчмынх нь харилцаатыг нь бүртэлтэй гар утсных нь юугаар илрүүлж чинь ингээд энэ нөгөө хичнээн олон зуун саяхан амтаач гэсэндээ бас айгүй тийм үрдүнтэй аргачлаар ингэж энэ өвчний тахалтыг маш хурдан зогсоосон бас одоо зохион байгуулж чадсан дараа бид нар бол цөөхөлний юм чинь иймэрхүү дата менежментийг ер нь цаашдаа хийгээ явуул бас ганц коронавч иймэрхүү эрсдэлтэй нөхцөлд одоо ингээд бас маш хурдан төрлийн арга хэмжээ авч болдог. Бас энэ цагтаа энэ онцгой байдлын нэгээр ингээд өвлийн э, хүйтэнтэй ингээд ахархад хүртэл хэцүү юм бас ингээд удамжинтэй ингээд дээрээс зогсоол даараар байдаг хөлшөө хайчж байгаа. Тэгээ явж байгаа хүн яг үннээсээ чи ихнээсээ юу байлж шүү. Тийм шүү дээ. Тэгээ юу аа түгэж явсаар байгаа зарсан газараа ирлээ эдгэр. Тэгээд далаагийн хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд нэг ийм аппликейшн байгаа. Энэ болохоор германчууд ашиглаж байгаа аппликейшн баггүй юу? Хүн бол тэр аппликейшнийг татчихна өөр дээрээ. Тэгээд хүн хажуугаар нь зөрөхөд автоматар тэр хоёр хүн хоорондоо шууд ингээд аппликейшн код солилцдаг. Тэгээд ингээд өвчнө хүн болгонтой код солиод яваад тахна шүү дээ. Аа тэгээд энэ дээр болохоор хэр удаан хугацаанд ямар зайтай өнгөрсөний нүртэл илрүүлчих болж байгаа. Тэгээ ингээд явж байгаад хэрвээ нэг хүн одоо ингээд коронавирус илэрчлээ шүү дээ тийм. Тэгэнгүүт тэр хүний аппликейшн дээр одоо корона илэрсэн гэдэг одоо мэдээллийг өгөнгүүт тэр хүнтэй зөрсөн бүх хүмүүс рүү алерт явна гэсэн. Одоо ингээд бол мэдээлэл дамжингуудаа за тантай тэдэн цагийн үед тим тим метрээр тэдэн хугацаатай зөрүүд өнгөрсөнөөс корона илэрчлээ. Тэгэхээр гэртээ бай ангитэг гэдэг зөвлөмжүүд нь яваад тэрнийхэн дагуу одоо ингээд ийм шинжилгээнд хамрагдаад явцдаг. Тэгэхээр нэг гэсэндээ бас аюу амарл байгаад байгаа юм л да нөгөө нэг өвчнөд харалтыг гяс гяс судлаад ингээд явж ихлээр. Тэгэхээр төрөний нөгөө даваагийн далаагийн хэлсэн нэг иймэрхүү технологиудыг бол ерөөхдөө ашиглаж эхлэх байхаа хэрэгтэй. Тийм маш их хэрэгтэй байгаа. Одоо үгүй хүн бодлоо боломжгүй л болно гэсэн үг байна. Одоо манайх мэдээд гараад байгаа шүү дээ. Одоо явсан гарсан газар мэдээлэл хувийн тодорхой асуудлаасаа болоод нууцлцсан тий. Бүр яаж болгоно гэдэг байгаа. Тэгэхээр тэр хүн заавал одоо ухаалаг хүчтэй явж байгаа тохиолдолд тэр хүнийг нэг заавал одоо тэгэж асууж байцаагаад ах шаардлагагүйгээр зүгээр дата мэдээлэл дээр нь үндэслээд тэр хүний явсан ийсэн газрыг бүгдийг бүртгэж боломжтой л байгаа юм л да. Аа. Э, бас хууны хувийн нөөцийг хадгалж хэрэгтэй шүү дээ. Бас тийм биз дээ. Үнэхээр одоо илэрч болохгүй, хийж болохгүй, энэ хадгалах хүмүүс байсан гэж болно одоо. Ирээд гэсэн даа хүнстэй үнсэл хэрэгтэй. Тэгэхгүй дээр оо энэ буудал тоочоод хилээгүй үстэй. <laughs> Хилээ цаашаад чинь. Тэр бүрл бүрл ноос дээр. Тэ. Технологи яг түрүүний хэлсэн энэ юмнуудаа хөгжүүлэх тэр хүний ч тэр өөрсдийн ч тэр ингээд шийтгэхэд ах шаардлагагүй энийгэ хөгжүүлчих юм бол илүү амар юм шиг надад санагдаад байна л да тий. Тийм болцоо ер нь бол Монгол яг энэ хөрсөн дээр бол байгаа үсттэй. Бага бага бага. Одоо манай дагаа дээр одоо програм хангамжийн салбарын одоо найс нөхдөд сахуулаад хүмүүс Facebook дээр ийж одоо бичиж байна л да. Тэгээ та нар одоо энийгээ хийчихэж болохгүй одоо улсын онцгой төрөөс зориулаад би сайн дураараа бичиж үгүй хамаа алгачихсан. Ийм одоо санал санаачлах гэсэн гарч байна. Яг энийг зөв өндөр л юм тий. Тий, нэгдсэн зохион байгуулалтаагаар ингээд авч хэрэгжүүлэх хэсэг нь бол одоо тэр зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн ажил багхгүй юу? Бидгээр нь ингээд хамруулах үйлдвэрүүдэд зохион байгуулах. Тэр хийж чадахгүй байх гэдэг бол асуу. Баггүй л манад бол. Манайхан бүгдээ чад. За за окей. За одоо ингээд ойлголоо мэдээлэл бид нар авчлаа. Ирээдүйд э, ер нь бол яванда хэрвээ энэ бүгдийг ингүүл одоо энэ технологио бид нар ашиглаж а энэ өвчнөтөөгөө тэмцэх юм бол илүү үр дүнтэй байна. Яг тэгэхээр өндөр хөгжилтэй орнууд ч аль хэдийн энэ өвчнөтөөгөө тэмцэхдээ технологитой хамтарч энэ өвчин энэ вирустэй тэмцээд эхэлсэн байна. Ард иргэдээ бас энэ дата мэдээлэлээр нь суурлаж э, сэргийлэх болцоотой байна гэдгийг бол бид нар хараад байна. Зарим нэг газруудын мэдээллээс бол ингээд аваад байна. Тэгэхээр энийг бол Монголын хөрсөн дээр яа харахгүй одоо ирээдүйд буулгахаас өөр арга алгаа. За тэгэхээр эрхэмээгийнхаа хийдэг ажлын тал дээр одоо бас нэг жоохон төлхөө ярмаар байна тий. За тарих судлал одоо энэ нөгөө дахиад нэг шин ийм одоо бүр ингээд тархины тал дээр ийм одоо судалгааны ажлууд ингээ хийж байна. Тэгэхээр Монголдоо одоо яг өнөөдөр Улаанбаатар хотод байна. Таныг ажиллаа хийж яхад энэ судалгаагаа үргэлжлүүлэхэд ер нь хэр болцоо байна уу? Тэ? энэ одоо манай Монгол дээр ингээд цаашаага эсвэл зэврээл та суугаад байна уу аль эсвэл алхам алхмаар улам сайжраад байна уу эсвэл сайжруулалтыг хийх гээд байна уу энэ тал дээр нэг мэдээлэл өгөөч. Аа э, би одоо яг миний явж байгаа судалгааны ажил яг уу тархи судлалын чиглэлийг сонирхож судалдаг байсан. За тархи судлалын чиглэлээр тархи судлал гэдэг чинь өөрөө амар өргөн агуулгатай юм судалгаа одоо чиглэл юу ч байж болно. А тэгэхээр яг энэ чиглэл рүү сонирхож судалж байгаад Америкт очоод тархины хавдрын гений эмчилгээ гэхлээр илүү генетик тал руугаа орсон гэсэн. За. Тэгэхээр ген гэж юу юм, яаж явдгийг гэдэг ч юм. За одоо Монголд төрж ирээд яг гэхлээр яг үнийг хэлэхэд өндөр хүчин чадалтай лабораториуд маш одоо ер нь бол байхгүй тал та. Одоо генетикийн чиглэлийн одоо бүр нарийн төвчний судалгаа хийх гэхлээр яг тэр бүх тоног хөрөмжөнд бүрдсэн тийм дэлхийн стандартыг хангасан тийм лаборатори бол ерөөхдөө байхгүй байгаа л да. Тэгэхээр хэрвээ энэ лаборатори орж ирвэл хийх ажлууд гэсэн төлөвлөсөн юмнууд бол маш их байгаа. Тэгэхээр одоо ганц би гэлтгүй надаас бүр нарийн төвчний одоо техникүүдийг сурцсан тийм мундаг залуучууд бол Улаанбаатар зөндөө байгаа тэгээ зүгээр нэг пипетик барай суучих жишээний залгуучуд хүртэл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол одоо юу гэдэг ганц харж байгаа юм нь одоо нөгөө нэг төрөний далайгийн ярьжсэн одоо лабораторийг нь бэлдээд өгөх юм бол нөгөө нэг юм экосистемийг бүрдүүлээд өгөх юм бол тэн дээр ажиллаад ингээд явах залуучууд бол маш их байгаа. Тэгээ мэдээж одоо уулсан юм чинь баг багаар хөгжиж байгаа, дэвшиж байгаа юмнууд бол байгаа байлгүй. Гэхдээ яг тийм одоо нарийн төвшний нейросайенсийн нарийн мэрэгчлэлтнүүд шууд судалгаа хийх төвшний нарийн тоног төхөөрөмжүүд генетикийн чиглэлийн бүр нарийн одоо судлаачид маань өгж ирээд шууд одоо судалгаа хийх тийм нарийн тийм судалгааны чиглэлүүд одоо явах боломжтой лабораторид бол одоохондоо баг байхгүй шахуу гэж хэлчихээд болно дөө. Аа. Тэгээ зарим юмнуудыг ярьчих гэхэлэр жоох уус төрчих гээд тэгэхээр залгаа залгаа гэж. Би тэгвэл ингэчээ одоо сонсож байгаа үзэгчдэд илүү ойлгомжтой болгохын тулд те окей энэ лабораторийг одоо хаа ч юм бэ нэг газар одоо барьчлаа тэгээд та нарыг одоо ингээд энэ мундаг залуучууд ажилуулахаар энд оруулчих энд ажилуулчих тэгвэл ард иргэдэд тэнд ажиллаж байгаа залуучуудаас ямар хэрэгтэй юмнууд та тэр лабораториос та бүхнээс гарах вэ? Ямар хүлээлт байна вэ? Тий, ямар хүлээлт байна вэ? Энийг илүү ингээд ойлгуулад өгчих юм бол бидний амьдралд ямар өөрчлөлт гарах юм? Тэгхийн болвол одоо байгаа амьдралаас яаж нэг шат ахих юм энэ мэдээллийг нөгчих юм бол бид нар бас энэ тал дээр аа энэ лабораторич гэдэг юм уу энэ улсуудыг хийх орон байр ажлын байр яа харахгүй бидэрт хэрэгтэй юм биш үү гэдэг ойлголт очих байх л да. Аа. Тэгэхээр генетикийн чиглэлээс нь илүү гэж харж яаж юм тайлбарлах уу? Тэгье. Эсвэл тайлбарлах гэхээс нь Тэгээ аль алийг гой хасруулж бас өөрсдөө чинь агаах юм бараг хамгийн ирээдүйтэй шинжлэх юм юу байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр одоо амьд организм болгон ерөөхдөө дотроо өөрөө генетик мэдээлэл агуулж яадаг. Тэгэхээр генетик шинжилгээ хаан гэхэлээр тэр одоо генийг л судалдаг байх нь шүү дээ. Генетик гэдэг нь болохоор одоо юу гэдэг Монголын ген гэдэг нь тэрний ген гэдэг нь ийм байдаг гэж яриад байдаг те. Бүгд л ялгаагүй дөрвөн амин хүчлийн дараалаас л тогтдог тэр амин хүчлийн дараал нь ямар дараалтай, ямар давтамжтай байгаагаас хамаарат хүн болгоны нэг онцлогоор гарч ирээл яваад байдаг. Тэгэхээр энэ генетикийн лаборатори гэдэг нь ганц хүн дээр гэлтгүүгээр одоо ургамал амьтан, хоол, хүнс, одоо түүх археолог хүртэл орж явна гэсэн үг. Одоо жишээ нь манайх түүх археологийн салбар дээр гэхэд бид нэр түүхийн маш гоё нандин ховор олдууруудыг олдог тийм. Тэрийг одоо яг үнэхээр Монголынх юм аа Монголын эртээр үеийнх юм а гэдгээ батлахын тулд ерөөдөө генетикийн түвшний одоо генийн шинжилх ухаанаар буюу генетикийн түвшний тийм судалгаагаар баталдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ талын баталгаа нь байхгүй учраас зарим одоо түүхчдээ яриа сонсож байхад бол энэ одоо юу гэдэг нь бид нэр үнтэй сайхан энэ түүхэн алдаруудаа бас баталж чадахгүй байгаад байна гэдэг асуулт хүртэл гарч ирсэн. Дээрээс нь одоо энэ бактери вирусын генетикийн дарааллыг тогтооно гэдэг асуулт орж ирж байна. Тэгэхээр ганц коронавирус гэлхгүйгээр бид нэр 15, 16, 17, 18 онуудад улирлын чанартай томоогоор маш их хүн асуурлаа шүү дээ хүүхдүүд. Тэгэхээр энэ яг ямар төрлийн вирус байгаад байгаа ямар онцлогтой юм яг яадаг онцлогтой юм гэдэг судалгааны чиглэлээс нь энийг бид нэр аль хэдийн судалж мэдэх хугацаа нь ёстой юм байна. А тодорхой хэмжээгээр халдвар судлалын үндэсэд бол хийж байгаа байх. А гэхдээ одоо юу гэдэг юм одоо энэ жил болгонд ирж байгаа энэ одоо вирусүүдийг судлаад одоо бактериудыг нь судлаад ганц эмчилгээ биш судалгааны төвшөнд нь судалдаг те ийм учиртай тийм учиртай юм гэдэг. А дээрэс нь одоо юу гэдэг ген гэдэг чинь хүний биеийн бүх үйл ажиллагаа ингээд зохицуулж яадаг хамгийн жижиг хэсэг байх нь шүү дээ. Ингээд холбогдсон байгаа ДНХ-ийн утас үүд нь шүү дээ. Энэ ДНХ-ийн утаснаас чинь уураг ялгараад энэ уурах одоо үүсээд энэ үүссэн уурах чинь нөгөө нэг бидний одоо бүх үйл ажиллагааг ингээд удирдаал ингээд зохион байгуулалт явьж байгаа. Энэ нь алдагдчихлаэр л нөгөө хавдар үүсдэг гэсэн шидэм хүмүүсэд ингээд яваад. Тэгэхээр одоо жишээ нь хавдрын тал дээр ихээр бид нэр хавдрын өвчнийг эрт илрүүлэх түүнтэй холбоотойгоор эрт дэмжлэгийг нь авах гэдэг ч юм уу тий. Одоо жишээ нь Германд яасан байна вэ гэхээр яг удамшлын шалтгаантай хөхний хавдрыг одоо яг генетик генетикийн онцлогоо хийснээр 95% хүртэл 97% хүртэл бууруулсан кейсүүд хүртэл байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр одоо бүх өвчлөл ерөөхдөө генетиктэй холбоотой гэж үзэж байгаа бүгд а уламжлалт гэхээр одоо заавал аав ээжээсээ ингээд ирээд өвлөгдөөд явж байгаа гэж гэж хэлэхээр уламжлах бол биш байхгүй. Бид нэр одоо генетикийн гэхлээр одоо чинь хамгийн энгийнээр тайлбарлая. <coughs> Шууд ингээд ойлгож болохоор бидний бид өдөрт 10 мянган эс гэмтдэг. Бидний идж байгаа, ууж байгаа хоол хүнс нойроо тааруулахгүй байгаа гэдэг ч юм уу. Энэ бүх амьдралын өвчлөөс болоод 10 мянган эс гэмтдэг. Энэ 10 мянган эсийг засварлагч гэдэг гэн бүгдийг нэхнээс нь засаж явж байгаад хэвийн байдалд нь оруулдаг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө өдөрт гимтсэн байгаа 10 мянган эс маань буцаад хэвийн байдалд ордог гэсэн үг. Гэвтэл гадны нөгөө нэг одоо бид нар юу гэдэг хит одоо гений өөрчлөлтөй хаал идэх ч юм уу эсвэл одоо хит их тамигдаад арх ухч юм одоо гадны хүчин зүйлийн нөлөөгөөр нөгөө нэг ген маань бүр илүү хүчтэй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр нөгөө нэг ген маань гимтчих нь шүү дээ. Одоо цацрагт гоё гэдэг ч юм уу. Тэгмээс засварлагч ген гимтчихлээрээ нөгөө өдөрт зас засах хэвээр нөгөө эвдрээтэй 10 мянган эсээ гүйцэд засч чадахгүйгээсээ болоод тэрнээс болоод өвчлүүд үүсээд байдаг. Тэгэхээр бүх өвчин бол генетикийн шалтгаантай гэж авч үзэж байгаа. Аав ээжээс ирсэн байж болно. Хүүхэд бүрлэх үед ямар нэгэн гадны хорт бодисын нөлөөнөөс болоод тэр одоо эсийн хуваагдалт өөрчлөлт орсон байж болно тийм а эсвэл одоо юу гэдэг аав ээж нь хоёлоо ирүүлчих гэсэн яг генетикийн таараг үгээсээ болоод өвчин үүсчихэж болно. Эсвэл зүгээр хэвэн байгаа хүний явагдаж байгаа одоо процесс маань гадны одоо хүчин зүйлийн нөлөөгөөр одоо хэвийн үйл ажиллагаагаа алдахч байж болно шүү дээ. Тэгэхээр генетик гэдэг зүйл маань заавал одоо аав ээжээс ирдэг биш бидний амьдралын хөвчлөөсөө болоод өөрчлөгдчихдөг бүх зүйлүүд баггүй юу? Тэгэхээр одоо зүрх судасны өвчин, одоо харшил ханаа, талдуур хавдар гэл энэ бүх зүйлүүд бүгд генетиктэй холбоотой явдаг а зарим нь 100% холбоотой, зарим нь тодорхой хэмжээгээр холбоотой ч явагддаг юм уу би. Тэгэхээр яг энэ шинжлэх ухааныг хөгжүүлээд энэ шинжлэх ухааны одоо сурцсан нарийн технологиг сурцсан залуучууд байх юм бол бид нэр ер нь бол одоо энэ өвчлөл дээрч дээр эрт онцлох, эрт илрүүлэх одоо хавдар дээр ийм дата байгаа байхгүй юу? Нийт монголчуудад сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хавдрын эцээ шатндаа онцлогдсон тохиолдол нь 70% нь байгаа нийт онцлогдож байгаа хүмүүс юм тэр нь нэг сайжраагүй сүүлийн 10 жилийн хугацаанд. Тэр 70 хүнийх нь одоо 90 орчим хувь нь нэг жил хүрэхгүй хугацаанд нас барж байна гэдэг ийм тохиол одоо статистик байдаг. Тэгэхээр одоо энэ одоо оншилгоог бид эрт илрүүлчихлээр нэгсэндээ танд ийм өвчин үүсэх магадлал байна гэдгийг бид хэлээд өччихлээр эрт илрүүлээд нөгөө хавдрын эсрэг арга хэмжээг авчих нь шүү дээ. Хавдруул эдэгдэх өвчин шүү дээ. Гол нь эрт илрүүлэх юм бол. Тэгэхээр ганц хавдар гэлтгүүгээр одоо бусад бүх чиглэл рүү бид нэр орж болохоор тийм асуудлууд явж идэг. Хоол хүнсний аюулгүй одоо жишээ нь бид нэр генетик өөрчлөлттэй хоол гинэ, ийм өөрчлөлттэй хоол гинэ гэж ярьж байгаа боловч бид нар Монголд тэрийг үнэхээр генетик өөрчлөлттэйг нь батлах одоохондоо боломж нь хэцүүхэн байгаа. Тэгэхээр одоо ийм нэгэн одоо юу гэдэг ин одоо бүх салбар руу ордог мөртлөөс хамгийн чухал хэсэг нь байж таарат байгаа юм л да энэ генетик шинжилгээ хаан гэдэг. Жаахан дэлгэрэнгүй ношоо яриад байна л да. Гүү зүгээр маш их мэдээлэл өгч байна. Тэр чинь анх удаага сонсож байгаа надад бол үгүй эн чинь ерөөсө бидний амьдралын суурь юм биш үү тий? Бүх салбар руу ордог гэдгийг ярьж юу юм бэ тий? Бүх юмд ген байгаа, генетик байгаа юм байна. Бид нар энийг мундаг судалдаг, энийг илүү их одоо тий судлаад ан чи ийм учиртай юм биш тий гэх юм болоод өшөө илүү генетикийн судалгааныхаа ажил дээрээ толгуурлаж бид нар өшөө илүү сайжруулалтыг хийж болох юм биш үү? гэж ойлгож байна тий. Дээрээс нь дахиад нэг нэмэлтээр тийм сонин мэдээллийг өгөхөд одоо юу гэдэг а одоо бактерийн генетикийн дараа ч юм уу бактерийн бүтэц генийн одоо вирусын генетик энтергээл яриад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо жишээ нь ийм судалгаанууд явж байгаа. Манайх дээр ч хэрэглэх ер нь зарим улс орнууд хүсэлтэй байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо жишээ нь энэ коронавирус нэг жишээ нь болгоод авчээ те. Гадны вирус гэж байгаа вирус хүний бие рүү ингээд амьсгалын замаар ингээд халдварлаа орж штэ. Тэгэхээр бидний бие ингээд бүх хэсгэрээ бидний нөгөө нэг микробиома буюу хэрэгтэй бактериэр бүрхэгдсэн байдаг байхгүй юу? Бактериэр бүрхэгдсэн байдаг. А одоо бидний амны саалцтын бүх газар арьс марс гэх хэрвээ энэ бактериуд байхгүй бол бид нар одоо юу гэдэг нэг секундэч баг амьдарч чадахгүй тийм хэрэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бактериуд яадаг гэхээр одоо бидний амны хөндөд байгаа амны салцад хамар одоо салцад байгаа ам хамрын хөндөд байгаа энэ бактериуд маань одоо коронавирус ч юм уу гадны ямар нэгэн вирус гаднаас орж ирэхэд дахлааны системээс төрүүлээд эдгээр нөгөө нэг одоо вирустэй тулалцдаг. Яагаад тэгэхээр вирус өөрөө амьд организм болгонд халдварлах гэж үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр бактери өөрөө вирустэй вирусээр халдварладаггүй байхгүй юу? Яагаад вэ гэхлээр энэ өөрөө одоо одоо ингээд энэ бактери үлээ гэхэд бактерийн дотор вирусын ген ороод ирэхлээр жижигэн жижигэн ингээд хуваагаад хуваагаад идэхгүй болгочдөг байхгүй юу. Энийг ашиглаад бид нэр энэ механизмыг CRISPR гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ механизмыг эрдэмтэд судалж хагаад яасан бэ гэхээр хүсэн амьд организмынхаа генийг хүсэн гадтай хүснээр өөрчилж болдог тийм технологи гаргаад ирсэн байдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь энэ дээр ямар ч ши авах гэдэг нь вэ гэхээр ийм судалгаанууд явж байгаа. Хүний одоо энэ одоо хүний биеийн одоо энэ бактери чинь бидний хүрээлэн буй орчноос бүрдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уулс үндэстэн болгон өөр өөр гэсэн онцлогтой байгаа гэсэн бидний идж байгаа мах, хүнс, хоол, амьсгалж байгаа агаар энэ бүх зүйлүүдээс бидний майко одоо биомо буюу бидний хэрэгтэй бактерийн бүтцэд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа гэсэн. Тэгэнгүүт одоо энэ амны хүндийн энэ бактери нь коронавирус эсрэг яаж тулалдж байгаа юм бэ гэдэг энэ нэг судалгааг хийгээд байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь монголчууд одоо мэдээж одоо югдийн үхэл байхгүй байгаа хүмүүс нь одоо ингээ идгээд байгаа. Тэгэхээр монголчуудын энэ амны хүндийн бактерийг судалж үзье. Энэ идж байгаа хоол хүнстэй холбоотой байгаа юм уу? Энэ үнэхээр энэ мах идэд энэ Монгол ингээ шууд бэлчээр дээр явж байгаа хоньны махыг идсэн чинь өөдөх нь мундаг байгаа юм уу? Цагаан одоо эдэнээс нь мундаг байгаа юм уу? Тийм учраас микробиом маань одоо ийм одоо сайн тэмцээд байгаа юм уу гэдэг ч юм уу. Ийм судалгаанууд хийх саналууд зарим газруудад одоо тавиад байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь энийг үнэхээр судлаад бид нар чадчих юм бол одоо юу гэдэг нь Монголын мах магадгүй одоо үнэхээр бактери нь мундаг одоо микробиом нь Монгол хүнийх мундаг болж таараа тэр нь одоо цагаан эдэ махнасаа болдог бол одоо Монгол мах дэлхийн зах зээл дээр одоо килограмм нь 50 60 100 доллараар зарагдах боломж биш шүү дээ. Тийм байна, тийм. Тэгэхээр эн чинь генетикийн төвшөнд нь бас бидний судлах нэг асуудлууд байгаа байхгүй юу? Аа яа яа юу л ярьчих да. <laughs> Манай дууг нь бол болцсон үг нь айгүй их байгаад байна тий. Тэгээ би сая бодлоо мөхөс би одоо мулгуу би өөрийнхөө генетикийг бол Монгол хүнийхээ генетикийг хөх толботойгоо л ойлгож явсан байна. А тэгтэл одоо <laughs> судлах юм бол энэ чинь бол маш их давуу талтай ч юм уу эсвэл сонин зүйлсүүд гарчиж магадгүй гэж бодод. Яг гэхээр манай монголчууд ч өөрсдөө их сонин ард түмэн их сонин амьдралын хэм маягтай тий А тэгээ идэж ууж байгаа. За тэгээ дээрээс нь Улаанбаатар хот чинь биэл тэгж сонсдөө штэ. Амар хортой, айгүй их одоо бохирдол ихтэй газар бид нар чинь ингээл амьдрал энэ гэдэг чинь магадгүй эн чинь бид нар маш их одоо энэ нөгөө бактери нь илүү их бусад орны улсуудын бактерийг бодох юм бол илүү их чанартай бактериуд өөрийнхөө биенийхэн гадаргуугаар хүрээлэгдсэн байж магадгүй ах гэж би бодоод байна. Тэр тэгж ойлгож болох уу? тэгэхээр чи нөгөө нэг одоо хүмүүсийн шоголдог юм орж ирж штэ. Монголчууд нөгөө яагаад коронавигоор өөхгүй байгаа гэсэн чинь аргагүй штэ жил болгоо утуулсаар байгаад нөгөө би энэ амар болчихгүй гэдэг шиг. Ааха. Уу яг тэр дээр холбогдож бодогдоод байна. Тэрнтэй шууд тэр агаарын бохирдол энэ төр гэхээс илүүтэйгээр идж байгаа хоол хүнстэйгээ холбож тайлбарлахад илүү а мэдээж одоо юу гэдэг уйллийн чанартай томоо Монголд маш их байгаа. А тэгэхээр тэр чинь одоо одоо юу гэдэг бид нар маш их одоо одоо тэр мутацд орсон бактери гэдэг ч юм уу эсвэл энэ вирус үүднийх байгаад ч юм уу одоо ямар нэгэн шалтгаанаар л энэ ханиад их байгаад шүү дээ. А тэгэнгүүт одоо коронавирус дээр болохоор өөр байгаад юм гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энийг шууд одоо юу гэдэг одоо бид нэр бохирдолтойгоо болохгүй юмтайгаа холбож болохгүй гол нь бид нэр сайн юмтайгаа л холбох хэрэгтэй байхгүй юу. Үнэхээр монголчууд судлаж үзье. Гэхдээ энэ бол зүгээр таамаг шүү дээ. Батлагдсан юм шүү таамаг. Одоо гадаад ийм судалгаа хийгээд байна монголчуудыг сонирхож байна. Ийм судалгаа хийвэл яасан бэ гэдэг бас саналуд байсан. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар явах юм бол бид нар нэгт одоо юу гэдэг үнэхээр тэр нь батлагч юм бол бид нар монголчууд махаа идээд одоо юу гэдэг Монголын цагаан уламжлалт хийгээд тэгээд ингээд одоо 1.5 метрийн зайгаа бариад маска зүгээд ажиллаа үргэлжлүүлээд гэдэг ч юм. Эсвэл төрөний өмнө хэлсэн үнэхээр энэ дотор манад байгаа коронавирусын дотор агуулж байгаа мутац нь халдварлах багтай байна өвчин үүсэх одоо үхэл дүрх магадлал багтаа байна гэх юм бол одоо хүмүүс заавал октаунд байгаад ингээд их шаардлагагүй л гэж миний хувьд бол үзээд байгаа юм л та. А миний хувьд гэлтгүй дэлхийн одоо улс орнуудын зарим одоо гол жишээгээ болгож авч явж байгаа юмнууд нь эдгээр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр л тулгуурлаж явж байгаа. Тэгээ дээрэс нь бохирдол гэдгийг түрүү яг зөв хэлсэн ганц одоо юу гэдэг одоо агарын бохирдол гэхээр ганц утаа хэлэхгүй шүү дээ. Маш олон юм байгаа. Бид нар нөгөө нэг одоо өмнөх дээр гарсан одоо юу гэдэг утаа арилтаж агарын бохирдол арилчлаа гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө шинжилгээгээр аваад үзсэн чинь агарын бохирдол нь дэлхийд тэргүүлээд байдаг. Тэгээ харахаар утаан байхгүй болчиход байдаг. Тэгмэд бид нэр зүгээр л нөгөө нэг нөөц бичлэгийг хийгээл байхгүй болгоцсон болохоос биш нөгөө нэг агаар дагуулагч хүнд металлууд нь нөгөө хорт бодисууд нь байсаар бүгд л байсаар л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүд дээр л одоо ингээд нөгөө сайенс ярих гэдэг юм л та. Аа. Тэгээ халаад исэн шитийг ярих гэдэг барьж явахгүй бол Хамаа намаагүй юм ярьчих гад болохгүй байгаад байна гэж. За бид нар одоо цаашдаа энэ коронавитогоо ингээ хамт байхаар л одоо болж их шиг шүү дээ. Миний бодлоо. Аа. Тэгээ одоо корона гэдэг нь э, биднэрт э, одоо хариу гэдэг шиг л одоо байж байгаа вирус болох юм байна. Энэ одоо ирээдүйн шиг хандлага нь анхаах ухааны салбарт энэ генетикийн шинжилгээ ухааны салбарт ер нь энэ коронавирустэй за бүр илүү их тийм хоруу шинж чанартай өөр одоо ийм юу гараад ирлээ гэж бодвол ер нь яаж одоо бэлэн байдлын зэргийг хангах юм бол ер нь тэрдэлтэй бас нэг манайх нь ч гэсэн бас мэдмээр л авах юм. Коронавирус мутац дарахын хувьд бол улирлын чанартай одоо вирусүүд шиг одоо ханаа томооны вирус шиг маш хурдтай одоо тийм мутацд орохгүй байгаа гэсэн. Улирлын чанартай мутац одоо ханаад бол маш хурдтай мутацд ордог бол коронавирус тийм амар хурдтай бол мутацд орохгүй байгаа гэсэн үг. Аа тэгэхээр одоо юу гэдэг нь цаашдаа өөр төрлийн тийм амар мутац гараад ирэх юм бол бид нэр ялгаагүй л одоо юу гэдэг нь шинжлэх ухааныхаа хувьд бид нэр бэлэн байх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр корона хэрвээ Монголд орж ирээгүй ч юм уу дэлхийд гараагүй байсан бол бид нэр одоо юу гэдэг нь одоо энэ генетикийн төвчний судалгааг хийх тоног төхөөрөмжүүдийг улс судалдаж авахгүй байх байсан байх магадгүй. А энэ тоног төхөөрөмжүүдийг худалдаж авснараа бид нэр ганц одоо юу гэдэг корона гэлтгүй маш олон төрлийн генетиктэй генетикийн одоо генетикийн төвчний судалгаануудыг генетикийн төвчний судалгаануудыг хийх боломж гараад ирсэн тийм юмнууд бол одоо гэхдээ худалдаж одоохон худалдаж авах бол байна л да. Авах байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр бид нэр одоо юу гэдэг <coughs> улс үндэстэн болгонд одоо энэ вирус мэн өөр өөр ингэсэн мутацтай байгаа. Тэр мутацийг нь бид нар судлах хэрэгтэй тэгжээж арга хэмжээг авах хэрэгтэй гэдэг түрүүнээс хойш ингээд яриад байгаа шүү дээ. Өөр төрлийн одоо вирус ороод ирсэн ч бидэнд ялгаагүй тэрийг одоо нэг алдсан юм чинь дараагийнх дээр бэлэн байх хэрэгтэй байхгүй. Орж ирэнгүүт нь судлаад за энэ ийм төрлийн мутац байна, ийм байна, тийм байна. Одоо тэгэхээр бид нэр ингэх хэрэгтэй, ийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг юмнуудаа бүгдийг бэлэн байлгах ёстой юм шиг байгаа. А дээрэс нь яг уу бид нэр далайн хэлээд байна л да. А зүгээр ингээ ханиад шиг үлдчих юм шүү гэж тэрийг таамаглах боломж одоохондоо байхгүй байгаа. Ирээдүйд очиж үзчихэж л бид нэр одоо таамаглах боломжтой болох байх. А одоо вакцин гарч ийн, тодорхой хэмжээний одоо зүйлүүд гарч ийн. Тэгэхээр коронавирус үнэхээр ханиадчигч үлдчихэж магадгүй. А эсвэл бүрэн утчих магадгүй. Энэ одоо вакцинасаад ерөөдөө хамаарах байна маш олон эрдэмтэд бол бид нар коронавитогоо нийлээд ингээд зүгээр ингээд удирдлын чанартай том шиг ингээд үлдээд амьдрнаа л гэдэг юм чиглэл рүү орж байгаа. Коронатой дэлхийн уйтгартай байгаа үстэй гэртэй байгаад. Тэгэхээр аль болох л бид нар устгахыг л хичээнэ гэсэн үг байхгүй эрдэмтэд. Тийм байна, тийм байна. Энэ нэг юм сүргийн дархлаагаа нэмнэ гэд ингээд нэг за Америк бол энэ дээрээ бол тийм бодолтой байж байгаа илүү эвгүй байдалд орсон шүү дээ Тэгэхээр энэ үнэхээр сүргийн дархлаач юм уу? Одоо магадгүй тусчаад итгэцэн улсууд дахиад тусахгүй ч юм уу ийм байж болох юм уу? Аа Америк яагаад тэн дээр тэгээд юу уг нь бол одоо юу гэдэг сүргийн дархлаа үүсгэх гэдэг нь гуруулаа дархлаатай болно л гэсэн үг байхгүй юу? Вакцинаар хийж болно. Одоо сүргийн дархлаа үүсгэхэд бол вакцинаар сүргийн дархлаа үүсгэж болно. Эсвэл хөнхөн өвдүүлээд өнгөрөөд өнгөрөөгөөд ч юм өдрөглөн дархлаа үүсгэж болно тийм. Тэгэхээр зарим одоо юу гэдэг бүхэн 100% тэй биш шүү дээ. Дэлхийд байгаа бүх юм 100% биш шүү дээ. А тэрнтэй адилхан одоо юу гэдэг корона туссан хүн болгон буцаад одоо дахиж тусахгүй гэсэн үг биш. Тусаж байгаа маш их хүмүүс байгаа. А тэр ихтгэл одоо юу гэдэг одоо бусад өвчний вакциныг хийлгчээ туссан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тухайн хүний нэгт онцлогоос хамаарч байгаа. Тэгэхээр сүргийн дархлаа үүсгэхийн тулд Америкийнхны одоо миний зүгээр ховын зүгээс харж байгаа юм юу вэ гэхээр одоо дэлхий дээр ингээд түрүүний мутацуудыг ингээд аваад үзэнгүүт ABC гэдэг ангилж байгаа. Тэгэхээр хамгийн анхдагч нь A гэдэг type-ийн мутацууд. Энэ type нь мутац нь болохоор одоо энэ энэ өөрчлөгдөд буюу арай жоохон зөөлрүүд бий болоод тэгээд тэрнээсээ мутацд ороод C гэдэг юм яг ABC гэдэг дараалал явсан байх нь шүү дээ. Тэнгүүд одоо энэ филогенетикийн асуудал буюу энэ үүсэл гарал энэ одоо хоруу чанарыг нь аваад үзэнгүүд A-ийн жоохон агрессив төрлийн тийм байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар анх Уханаас хэдтэй Ухан мужаас ингээд коронавирус илэрсэн гэж үзээд үзсэн шүү дээ. Гэсэн чинь зөв сонирхолтой баримтаар яасан гэсэн чинь Уханд нь би нэлэрсэн буюу би тайп нь байж таарсан. Э-ийн Америк, Европын тайп байж таарсан. Тэгмүүд хамгийн агрессив нь Америкт байсан Америк, Европууд тэр агрессивийг нь ерөнхийдөө одоо Европ тал руугаа ингээд юм зөргил дарахлаа үсгээс сул тавьсан байсан байгаа. Тэнгүүд энэ яг мутацийн төрлийн судалгаанууд одоо яаж байгаа вэ гэхээр сүүлийн одоо үгдийн 5 6 саруудаас ингээд илүү дэлгэрэнгүй гарч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сүргийн дархлаа үүсэх гэдэг нь буруу юм биш. Гэхдээ яг ямархуу төрлийн ямар хаанаас гаралтай хэр агрессив мутац байна гэдгийг бид нэр тооцож сүргийн дархлаагаа хэрвээ өвчлүүлж өнгөрөх гэж байгаа. Аа тэрнээс биш одоо вакцины сүргийн дархлаа үүсгэж болно шүү дээ бас. Аа Сүргийн дархлаа гэдэг нь тухайн сүрэг буюу популяц тэр өвчний эсрэг дархлаатай болно л гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс ч нэг тийм айхтай одоо гэдэг нарийн нэр томьёол биш шүү дээ чинь. Одоо ингээд мэдээж та тэнд судалж байгаа ч юм уу энэ усуудтай холбоотой байгаах мэрэгжлийнхээ үүднээс. Тэгэхээр манай Монголд энэ илрээд байгаа энэ мутац нь B нь үү, C нь үү, A нь үү, аль нь вэ? Тэрийг юу мэдсэн үү? Мтээгүй юу? Мтээгүй. А бүр нарийн төвчний мэдэгч боломжгүй байгаа юм байна. Аа манай Монголд бол яагаад бол лаборатори байхгүй. Йоо яаш ингээд бодохоор бүр сэтгэлээр лаборатори байхгүй ш байх байсан гэхгүй. За тэгээ. <laughs> Байх байсан. Аа. Тэгээ одоо гэхдээ байх гэж байгаа байхаа. <laughs> Байх гэж байгаа байхаа. За байж байгаа байхаа. Бид хоёр бас нөгөө урд нь нөгөө шинжлэх ухааны бизнес гэдэг нэртэй юм нөгөө цуврал юм юм хий гэж ярилцж байгаа. Судлаад үзсэн чинь нөгөө улс орон болгонд нөгөө шинжлэх ухааныхаа судалгаа хөгжүүлэлтэнд зарцуулдаг дотоодын нийт бүтээгтийн хувь гэж байдаг юм байна л та. За ерөнхийдөө тэрүүгээр байраа гэж яадаг. Хамгийн өндөр хувь зарцуулалтаа нь одоо шинэ Израиль байна, Өмнөд Солонгос байна, тэгээ Япон, Англи дандаа бүр 4.1 хувиас дээш ингэж зарцуулалтаа явдаг Тэр тэр бол одоо юу гэх юм олон тэр бүм одоо нөгөө иргэжтэй том эдийн засаг дээр одоо 1%, 2%, 3%, 4% гэдэг ч одоо айгүй олон одоо юу гэх олон зуун сая долларын асуудал яригдах байхгүй юу? Тэгэхээр одоо Америк гэдэг хэдчил одоо дотоодын нэг бүтээгдэхүүний 2% гэдэг л 40 зуун тэрбум доллар гараад ирчихсэн байх. Яг одоо яг манад бол үнэхээр үнэхээр одоо тэрзлийн өнгө зарцуулдаг юм байна л та гэж бодтоо үнэн баримтлал тэр юм чинь захирал ургуул одоо хийчих яваагүй. Тэгээд гадны одоо энэ улс орнуудын тэргүүн туршлыг аваад үзэхээр бас яг дандаа төр нь одоо тэр мөнгө гаргаад байна гэхээр бас тэгдэггүй байна. За. Одоо жишээ нэг амжилттай явж байгаа барууны улс орнуудын бараг нийт дээр зарцуултынх нь 60-аас илүү хувийн дандаа хувийн компани гаргасан гэдэг юм байна. Тэгэхээр шинжлэх ухааныг одоо тэр технологиг хөгжүүлэхэд лабораторийг санхүүжүүлэхэд бас зөвхөн төр оролт төр төр засгийн газар нь оролцоод байдгүй бас томоохон одоо ажилгуун хийж том том корпорацууд бас их оролцсон ш тийшээ хөрөнгө оруулалт хийж маш их одоо тийм судалгаа зарцуулсан гэх одоо яадаг. Бас Монголд ч гэсэн бол энэ чиг хандлага нь хөгжүүлсэн гэж бас бид нар бас дотоод бас ярьсан. Ялангуяа одоо засгийн газар төргээд бүх энийг найдаж зүгээр бас илүү их нөө санаачлахтай төрмийн шуурхай байж чадах учраас бас энэ хувийн тэр сектор ч гэсэндээ бас их хөрөнгө хаяа тийшээ одоо судалгаа шинжилгээ хөрөнгө оруулалтаа хийгээд лабораторио гаргах юм бол одоо ажиллах мэрэгжилтэй одоо болгосон хүч нь байна тийм. За тэгээ илүү их санаачлалтаа гаргаад өөрсдийнхөө одоо энэ патентаар янз бүрийн одоо энэ судлаа шинжилгээний одоо патент одоо мэйлтэй тийм зүйл гаргаад авчих юм бол бас энэ бизнесийн хувьд ч гэсэн бас ашиг олгохтой байж болох юм байна эдгээр одоо бас ийм шинэ харах үнцгийг бас бас Монголд бас их ярих хэрэгтэй байна, нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Бас энэ хувийн салбарыгаа бас урайлах хэрэгтэй байна гэж бас битээр ярьжсэн байхгүй. Тэгээ бас зөвхөн одоо төрөний ярьсаар одоо бүгднгийн л одоо засгийн газар улсын онцгой комисс гэдэг үгээр яагаад бас хувийн одоо энэ томоохон имлэгүүд гэдэг юм уу те компаниуд маань бас яагаад энд оролцож болохгүй гэж чи бас тэдний ч бас асуудал шүү. Энд ч бас хүмүүс ажиллаж байгаа бид ч гэсэндээ өөрсдийг хамгаалах хэрэгтэй. Одоо энэ улс орон буюу ажиллах хүчний ч гэсэндээ хамгаалах хэрэгтэй, эрүүл байх хэрэгтэй. Тийм асуудал ч бас байгаа. Тэр лабораторийг одоо яг Монголын өрсөн дээр өнөөдөр яг 100% ажилдаг тийм лаборатори босгож ирэхийн тулд яг хэдийн хүрээний мөнгө хэрэгтэй яг одоо яг зүгээр ихний ээлжин зүгээр барагцаалаад нэг за нэг тэд байхад бол нэг манайх болвол нэг ихний ээлжинд бол нэг энэ вирусээч тэр За генетикийнхаа хувьд хүмүүсийнхаа одоо энэ хорт хавдрыгч тэр нэг ингээд нэг сэргийлч нэ эхний ээлж чинь. Аа тэгээд босоод ирсэн хойно тэр чинь ингээд жилээс жилд а ховийн хвшлэрч тэр улсаарч тэр апдейт хийгээл ингээ яваад иж болно гэдэг нэг мөнгөн дүнг тоор маань нэг хилээчхөө а наад мөнгөн дүнг чи гаргахлаар <coughs> их ярихтай за за би яг ямар төрлийн судалгаа хийх үү яг яах уу ийх үү гэдгээсээ хамаарат дотор нь агуулж байгаа жижиг basic basic юмнууд ингээ өөрчлөгдөд өөрчлөгдөд өөрчлөгдөд ингээ явцдаг. За. Аа дээрэс нь одоо юу гэдэг нь тодорхой хүмүүс бол энийг ойлгож байгаа, дэмжиж байгаа. Одоо ер нь бол одоо үнэхээр чухал бол дэмжиж гэж байгаа одоо ховын бөгөөд улс төрийн хүрээний хүмүүс ч байгаа. За. Аа тэгэнгүүт одоо юу гэдэг нь би одоо тэд болно гэд хэлчихэ штэ. Тэгмүүд одоо юу гэдэг надад одоо тоног хөрөмжийн чагсаалт энэ төр гэж бүх юм нь үнэтэйгээ бүх юмтайгаа байна л да. Аа тэгэнгүүт энийг ингээд дуулгачлахлаар одоо энийг нэхэж яваа. А дээрэс нь энийг яг шинжлэх ухааны хөгжил болгохоос илүүтэйгээр бизнес гээд харчиж байгаа тийм хүмүүс Монголд ганц нэг хүмүүс байгаа. За. Тэгэхээр тэр хүмүүс хэрвээ энэ үнийн дүнг сонсчих юм бол бариад ингээд сэвэд явчих واخ. Ийм мөнгөөр ингэх гэж чинь ингэх гэж чинь тэгэх гэж чинь гэдэг учраас. Тэгэхээр зарим нэг зүйлүүдийг одоо юу гэдэг ерөөхдөө нэлийн гайгүй одоо хүмүүс дэмжлэгтэй явж байгаа учраас одоо шууд тэд болно гэд хэлхийг бол би ер нь жоохон нууцлч гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг тим юмны генетикийн тим дараалыг тогтооход гэдэг ч юм уу. Эсвэл тим юм хийхэд тим танаг төхөөрөмжүүд орно. Тэрэнд нь ийм юм уралж бодисууд орно. Тэр уралж бодсон тим хэмжээтэй ийм буферүүд орно, иймнүүд орно гэдэг ч юм уу. Ийм нарийн нарийн юмнууд дээр үндэслэж тэр тооцоог нь гаргадаг. Нэг гэсэндээ тухайн лабораторид байгаа бүх тоног төхөөрөмж, тухайн лабораторийг үүсгэн байгуулагч хүний ноу-хау байдаг. Аа байгуулах хүртлээ. Аа энийг бол яг хуу одоо ингээд улсад ч юм уу зарим нэгэн шаардлагатай хүмүүст нь хөргүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энийг аваад энийг ингээд хийх байх гэж бодож байна. А тэрнээс ш одоо юу гэдэг тэд болно, эд болно гэд хэлчингүүд тэрийг толгуурлаж аавал тэдэн сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт авчвал тийм хийнэ гэд уучраа мэдгүй одоо явж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тийм хүмүүс ерөнхийдөө жоохон одоо яагаад байгаа гэх юм уу? Одоо жоохон айдтай байгаа. Хэцүү шүү дээ. Шууд хас бол бизнесгээ харчих гэдэг. Шууд шинжлэх ухааны хөгжил гэж харахгүйгээр дайраад байдаг. Одоо жишээ нь юу гэдэг одоо энэ судалгаан дээр энэ чиглэл дээр ажиллаж байгаа зарим нэг хүмүүс одоо жишээ нь Тэгэхэд одоо 2014 оноос хойш цалингүй ажиллаж байгаа ч юм уу те зөвхөн энэ шинжилгээний хөгжүүлэхийн тулд одоо тэрэнд нь би одоо ганц нэг багштай туслаад явлаа гэхэд чинь одоо үгдээ сүүлийн 2 3 жил ямар цалингүй явж байгаа гэдэг чинь тэр цалингүй явах нь тийм чухал биш зүгээр сайенс хөгжих нь чухал шинжилгээ хөгжих нь тэрнээс гарч байгаа үр дүн нь олон нийтэд хүмүүст хүрэх үр дүн нь чухал учраас ингээд ер нь бол үзээд байна л да. Одоо ингэж үтж байгаа байхгүй. Дэлхий дээр байгаа хүн болон генетикд 99.9% төстэй. Одоо гуруулаа бол генетик хувьд 99.9 өвдөгчтэй байх нь шүү дээ. Америкт байгаа хүнтэй ч гэсэн. А 0.1 хуваараа ялгаатай гэж үздэг. Тэр 0.1 хувийн ялгаа нь одоо яг хүний одоо өгдөө өснө, өсний бүтц нь өөртэй, нүүрний хэлбэр нь өөр, өндөр нам нь өөр, арьс нь өөр гэдгээс ахуулаад нөгөө сэтгэн бодох чадамж нь, эрүүл мэнд нь өөр өөр байгаа гэдэг. А гэхдээ энэ нь одоо популяц популяцаас хамаарат одоо чи Монголд байгаа популяцууд өөр ч гэсэн хоорондоо төстэй байдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр монгол хүний ерөнхийдөө сэтгхүүний юм эрүүл мэндийн монголчууд тэгэл ер нь бол царайны хэлбэр бол төстэй шүү дээ. Тэгээ одоо хятадуудыг бид нар хараад аа хятад ийм штэ гэдэг. Америкуудыг хараад Африкуудыг хараад Африкууд ийм штэ. Солонгосууд ийм штэ гэдэг. Царай төрхний үед хоорондоо өөрчлөс нэг юм адилхан юм байгаа үстэй ялгаж чадхаар бид нар таниад идэв штэ тий. Тий. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн тийм байдаг байхгүй юу? эрүүл мэндийн хувьд сэтгэн бодох чадахын хувьд тэгэхээр энэ нөгөө нэг генетик генетикийн 0.1 хувьтайгаа төстэй байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо юу гэдэг гадаадад юу гэж авч үздэг вэ гэхээр тухайн үндэсний үнэт зүйл гэж авч үзэж байгаа. Тэгэхээр тохон үндэсний нууц гэж авч үзэх нь шүү дээ. Тэгэд өөрсдөө аль хэдийн энэ бүхнийг судалчаад одоо юу гэдэг монголчуудыг ингэж ирүүл байлгах нь байна. Ийм хоол идэж болохгүй юм биш үү? Ингүүл одоо болох юм биш үү? Тасгал хөдөлгөөн хэрэгтэй юм биш үү? Махны хэрэглээг нь ийм байлгах юм биш үү? Тэгвэл одоо сэтгхүүний ирүүл, ирүүл урт наслах юм биш үү гэдэг чинь. Ингээд ийм төвшний энэ төвшний судалгаанууд дэлхийн улс орнуудад одоо бүр яг стратегийн төлөвлөгөө одоо бүр ингээд нарийн одоо мастер төлөвлөгөө болж явдаг судалгаанууд нь бүгд дандаа нууцын зэрэгэлтэй явагддаг юм шиг байгаа. Тэгэхээр манад бол одоо юу гэдэг яг энэ үндснийхээ онцлогийг судлах хэрэгцээ шаардлага бас байгаа байх гэж бодож байна. Бага бага байлгүй яах вэ? Тэгээд энэ төрөний хийх стал зүйл гэж би хайлах тийм шүү дээ. Харин тийм бай. Наадах чи би бас сонсоод яг яа харахгүй манай Монголд тэр тусмаа одоо яг өнөө үед бол яа харахгүй хурдхан л энэ лабораторийг одоо хөл дээр нь босгоод та бүхнийг ажлыг хурдан хийлгээд тэнчэнэс үр дүнгэл үзмээр байна л да. Би ингэж ойлгоод байна. Тэр лаборатори гарснараа та бүхэн ажлаа хийснээр өнөөдөр Монгол хүний наслалт нэг 65-аас хэтрэхгүй байгаа шүү дээ, тий? Тэгэхээр энийг генийн судлаад, генетикийн судлаад ингэчих юм бол энэ наслтыг уртсгаж болох юм байна гэж ойлгоод байна. Дээрээс нь өвөл болгон болдог энэ томооч гэдэг юм уу томоо төс энэ өвчтнүүдийг энэ хүүхдүүд өвдөхгүй үхээд байхгүй эдрийг алга болгоч ч юм уу эсвэл багасгаж болох юм байна гэж ойлгоод байна тий ер нь бол энэ бүгдийг л ер нь бол зэгцэнд нь оруулна гэж ойлгоод байна зүг үү а ер нь аль аль утгаараа а гэхдээ одоо юу гэдэг вирусыг судалснаа шууд алга болгоно гэж байхгүй л дээ ерөөхдөө иймэрхүү вирус байна иймэрхүү вирус нь одоо э, иймэрхүү одоо юу гэдэг хоруу чанар нь ийм байна гэж хэлж байгаа хоруу чанар гэдэг нь хэр хүндэрхүү иймэрхүү байна гэдэг. Ганц энэ гэлтгүү одоо юу гэдэг бусад бүх салбарууд ч гэсэн ялгаагүй хөгжих ёстой. Эмийн салбарууд нь ч юм уу одоо юу гэдэг бусад өөр төвшний судалгааны тийм молекул биологийнх нь, дархлааных нь одоо энэ молекул генетикийнх нь бүх төрлийнх нь л хөгжиж иж бүр нэрээ одоо ганц генетик хөгжижүүл төс тас гэж бүгдийг шийднэ гэвэл бас бас зүйлсгэд ойлголт шүү дээ. А тэгэхээр би мэдхэл одоо ярьж чадах одоо нэг жоохон зарцгоос нь ярьж чадах нь минийх одоо саяны салбар байгаа байхгүй юу. А тэрнээс иш одоо нийгмийн эрүүл мэндийн салбар ч гэсэн байна тий. Бүх чиглэлээрээ ингээд бүгд зэрэг хөгжиж ижил одоо нэгсэндээ улсаас ч тэр хувиас ч тэр одоо ялгаагүй маш хэмжээний мөнгө зарцуулж ижил шинжилгээний салбар чи өөрөө нэгт айгүй их одоо шууд хөрөнгө оруулалттай холбоотой явдаг. А тэгээд яг хэр их хөрөнгө оруулсан тэр хэмжээнээсээ давсан ашигыг дагуулж идэг тийм салбар байгаа юм л да ууг нь бол одоо дэлхийн том одоо тэрбумтуудыг харахад ихэвчлэн science тулгуурсан байгаа шүү. Компьютер science тулгуурлсан, химийн оюун ухаан тулгуурлсан, тий? Шинжлэх ухаан тулгуурлсан юм. Шинжлэх ухаан гэдэг чинь тэр чигтээ бөөндөө шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр хэмжээний уг нь бол мөнгийг зарцуулчих юм бол тэр чинээгээр хүмүүс нь ирүүл байгаа, тэр чинээгээр хүмүүс нь хөдөлмөрч байгаад, тэр чинээгээр хүмүүс нь одоо зүгээр амар энгийн жишээ хэдүүлээд дурдж байгаа. Хавдар хавдар дээр бид нэр жилд 6300 хүн өвдөө 4600 орчим хүн хавдраас бас нас ордог жилд манай оронд. За тэгэнгүүт хавдрын нийтдээ 70% нь эцэн шатанд онцлогддог гэж үзэж байгаа. Эцэн шатанд. А тэгэхээр юу вэ гэхээр хавдар хорт хавдар туссан хүн хөдөлмөрийн чадвар 90-100% алдагдлалд үүсдэг. Тэгэхээр одоо нийтдээ 6000 хүний одоо 70% нь одоо байх нь шүү дээ 70% нь одоо хөдөлмөрийн чадвар алдагдсан одоо гэр бүлээ тэжээх чадамжгүй а дээрэс нь маш их хэмжээний зарлагыг гаргадаг хөдөлмөрийн чадвар байхгүй улсад татвар төлөхгүй ямар нэгэн баялаг үүсэхгүй хүн болж таарх юм шүү дээ. Тэгэхээр хавдрын өвчлөл чинь одоо жишээ нь ямар өвчнөөсөө хорт авдар ямар өвчнөөсөө хамаараа 6 сарынх нь эмчилгээ нь хэдүүлээ 1 саяас 82 саяын хооронд үлээ. Тийм судалгаа байд юм байлаа мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 70% нь өөрөө тэр чигтээ ядуурлыг дагуулж байгаа байхгүй юу? Ядуурлыг дагуулж байгаа. Нэг хүнтэй хавдрыг нэмжлүүлэхийн тулд тэр нөгөө нэг насаараа зээл тавьж хөдөлмөрлөж олсон байраа зарах шаардлагатай болно, зээл авах шаардлагатай болно, унаа машинаасаа зарах шаардлагатай болно. Тэгэхээр одоо үгдээ жилд ойролцоогоор 3000 орчим хүнтэй 3000 4000 орчим хүн ийм байдалд үүсээд 4000 орчим өрх баг ядуурлын төвчөнд очиж гинэ гэдэг юм асуудлууд үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр аль хэдийн нөгөө зүгээр хардрын өвчлөлтээр л авч үзэж байгаа шүү дээ. Аль хэдийн нөгөө хүмүүсийг за та та иймэрхүү байна шүү, ийм өвчнөр өвдөх магадaltaй байна шүү. Заавал генетик хэрэгсээ тий. Заавал одоо генетик хэрэг биш тий. Бусад бүх юм дээр соёл даатгалын одоо тухайн хууль шинжилсэн тухайн найруулга дээр хавдрын одоо өвчлөлүүдийн үндсэн сэргийлэх тодорхой хэмжээний үйлчлэгүүд нь үнгүй боллоо шүү дээ Тэрнээс сая одоо 20 оны тэр шинжилсэн найруулгаас өмнөх үеуд 19 он хүртэлх үедээр даатгал зөвхөн өвчний дараах үедээр л байсан хөнгөвчлөх. Одоо хим туяа гэхээ гэдэг дээр л мөнгө өгдөг байсан бохоггүй. Одоо сая харин гайгүй нэг алхам ахаад урчин сэргийлэх үзлэг дээр нүнгүү болгочихж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс одоо юу гэдэг эрт илрүүлээд өвчнөөсөө гарах гэдэг ч юм уу. Сайенс дээр ч гэсэн одоо ингээл одоо юу гэдэг жишээ нь түрүүний авсан жишээн дээр яриа л та. Махыг бид нэр ингээд үнэхээр гадаадын том сургуультай хамтарсан судалгаан дээр нь хөрөнгө оруулалтын хувийн байгууллага, махны том компани хувийн байгууллага хийгээд үнэхээр тэр мах нь болохоор энэ микробиома үүсгэхэд Монголын энэ нячир дээр өвсөө идж байгаа яг энэ нь энэ экосистем нь ийм одоо микробиомаг ийм онцлогтой болгоод энэ нь вирусын эсрэг одоо тэмцэх чадамж нь сайн байна гэдэг ийм дүгнэлтийг гаргаад ирэхэд л тухайн хүний мах экспортоо гаргахад бүүн болно шүү дээ. Тэгэхэд чи ялангуяа коронавитой үед бол тэр хүн нөгөө оруулсан мөнгнөөс хэдэн 100 дахин илүү ашгийг олоод дэлхийн нөгөө нэг одоо манай монголчууд баячуудын монголын баячуудын хэлдэг үг байдаг гэсэн шүү дээ. Би жижиг газрын том хүн байж үзлээ. Одоо том газрын жижиг хүн байж үзмээр юм гэдэг. Тэр нь биелж болно шүү дээ. Яга Монгол 50 сая малтай шүү дээ. Бид нэр тэрийг ингээд дэлхийд экспортлоод гарах гарахтаа ингээд эн чинь science based асуудал болж эхэлж байгаа байхгүй юу? ялгаагүй ухааны нөхөж байгаа хүнсний ногоогоо ч гэсэн одоо генетикийн өөрчлөлтгүй гэдгийг нь судлаа гаргадаг ч юм уу. Одоо бусад шинжлэх ухаанууд ч гэсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм мэтчлэн юмнуудыг ингээд хийх гэхэлэр сайенс өөрөө Монгол улсад одоо бизнесийн хувь хинч ороогүй одоо онгон дашиг одоо онгон хэвчэн ингээд үржил шимтэй ийм зэрэг байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр их зориг гарахгүй л байгаа даа л да. Яг хөө мэдээж манайхны нэг ийм байдгийн одоо лаборатори авч чи хайчдаг ч юм уу. Эсвэл одоо тэр одоо бичиж байгаа бизнес төлөвлөгөөгөө санхүүгийн одоо төслөө бичиж байгаа хүмүүс нь жоохон алдаатай бичдэг юм уу яадаг юм. Лаборатори авч өгөөд орхичдаг. Тэгэнгүүт дараа нь яах вэ тий? Дараа нь яах вэ? Тэгвэл зүгээр нөгөө үнэн өгчөөд одоо наанасаа сүү ав гэдэг юм яриад. Тэгэнгүүт нөгөөд ч бухан эрэхтэй тий? Сүү авахын тулд Тэгээд туглах хэрэгтэй, өвс хэрэгтэй, уус хэрэгтэй, хашаа хэрэгтэй, зөндөө юм хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээ цүүгээ өгч эхэлнэ шүү дээ. Яг тэрнтэй ялгаа байхгүй мэдээж эхний хэдэн жилдээ туршилтын хэсэг, судалгааны хэсэг явж байгаа учраас магадгүй алдагдaltaй ажиллана, магадгүй зарим хэсэгтээ фейлд нь те сөрөг хариу гарна. Гэхдээ сөрөг хариу сөрөг хариу хариу шүү дээ гэж яхад магадгүй одоо тэр хүн одоо юу гэдэг хөрөнгө оруулснасаа 10 жилийн дараа одоо нэг юм сонж явчаад тэр хүн хөрөнгө оруулаад одоо ингээд 10 жил ашиг олохгүй байлаа гэж бодъё. А нөгөө талдаа би позишнероо тэр хүн өөр юмд хөрөнгө оруулаад ч юм уу хөрөнгө оруулахгүйгээр мөнгө тодорхой хэмжээгээр өсөе гэж бодъё. Тэгэнгүүт 10 жилийн дараа тэр хүн ашиг олоогүй байж байгаад шинжилх ухааны юм батлагдаад ашиг олж эхлэхдээ 11-р жилдээ тэр хүнийхээ 10 жилдээ хөдөлмөрсөн би планийнхаа мөнгөийг нэг жилд л олчихно гэсэн үг байхгүй юу. Тим амар сайенс бол тэгж явдаг. Тэгээ цаашгаа бүр илүү ажилтай. Тэгэхээр холын имийг хараад л явах л. Тэгээ манай дээр нэг ийм үл ойлголцтой байдаг. Сайентистууд ажиллаж байгаа. Гэхдээ сайентистууд нь судалгаагаа хийж шинэ юм гаргачаад патентээ өөр дээр авахыг хүсдэг. А тэгэнгүүт хөрөнгө оруулагчид нь би чамд хөрөнгө оруулсан юм чинь би чамд цалин өгсөн юм чинь патентийг би өөрөө аавна гэдэг Ингээд сайентистуудаа цугтаалгачдаг айлгаад зарим нь дээдлэгээ явуулчдаг, зарим нь жоохон мөнгөгөө явуулчдаг. Тэгэнгүүт нөгөө нэг яг шинжилгээ ухааны зарим нарийн судалгаа хийдэг хүмүүс маань бизнесмэнүүдээс айж эхэлдэг. Нэгсэндээ юу гэдэг бизнесмен хүмүүсийг шинжилгээ ухааны хүмүүсийг хооронд нь учруулдаг амар гоё тийм одоо юу гэдэг төлөвлөгөөч юм уу, хуулийн зохицуулагч юм уу нэг юм хэрэгтэй байдгийн байна л та. Тэнгүүд ингээд хоорондоо одоо ингээд хоёр тишээ харцсан байгаа гэсэн үг. Нэг нь энэ муу намайг дэрлэгж авах гэдэг нэг, нэг нь энэ муу юм мөнгө өгөөд ах чинь энэ муу ер нь юу юм гэдэг ийм байдалтай байдаг. Яг энэ уу байх. Аа. Тэгэлж тийм Америкт байдаг шиг тийм эко систем ихтэй. Тэ мэ? Урд стартт нь үүсгээс нь эхлээд одоо тэр их хашгаа харилцаа ойлголцдог. Үр ашиглаж гэсэндээс хамтдаа хуваагаа хэвчдэг нэг тийм. Алнаас нь одоо бүр ахны санаа ижил байхаас эхлээд ингээд хөрсүүлээ тэрнийхээ бүр зах зээл дээр гаргаад ингээд Өөр одоо би дааса компани болоод IT руу гараад одоо яах гэж байна тийм. Эцсийн эцгийн энэ бүгд л ажиж шүү дээ. Экосистем. Экосистемийн хувьд манайх нэг ийм сонио экосистемтэй байгаа. Би ойлгохгүй нэг юм байгаа. Гадаадын орнууд руу ажиллах хүчин бэлнээд мундаг залуучуудаа төлбөрийн нөгөө явуулчихна. Тэгээд ирээд 5 жил ажиллах хэрэгтэй гэдэг шаардлага тавьдаг. За тэгэнгүүтээ ирээд нөгөө хүмүүс нь гадаадын амар том технологиг сурж ирч Монгол улсаа хөгжүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг тэр хүний ажиллах ажлын байр нь буюу лабораторин ч юм уу тоногдох хөрөмж ч юм уу байхгүй. Тэгвэл нэг хүн тэнцэнэ ажиллаж эхэлнэ. Өндөр цалинтай. А нэг бол Монголд төрж ирэнгүүтээ энэ муу залуу дөнгөж орж ирсэн залуу гэдэг нөгөө нэг монгол хүний нөгөө шат дахих нөгөө стандартынхаа дагуу хамгийн доор нь очино. Тэгэнгүүт нэг 5 жил чүүдтэй айтай ажиллангуудаа ногш гэж би юм газар ажиллахгүй гадагшаа явуулчихна. Тэгэнгүүт бүр шал дэмий мөнгө өгөөч яг үнийг хэлэхэд бүр ямар ч хэрэггүй мөнгө хүмүүсийн сургалтанд жил болгон хэдэн тэрбумаар нь зарцуулаад байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Өөрөө хаанаас авчирч байгаа байхгүй юу? Нэ хаанаас нь үлдгээд байгаа юусоо ойлгохгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт хүмүүсээ сурах гэх мөнгө өгөө явуулчихдаг. Гадаадын улсуудад тэгээ нөгөө хүмүүс гадаад руу очингуудаа аим шиг сурах хүчин болдог байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр монголчууд гадагшаа очингууд нэг цөөхүүлээ байдаг, төших хүн байхгүй хоёрт өөрөө өөртөө ядуу хөгжил буурай орны учраас боломжийг ашиглахын тулд өдөр шин өглөө байдалгүй хөдөлмөрлөж чаддаг. Гуравт арьс өнгөний үзлээс болоод одоо Азууч хамгийн арьс өнгөний үзэлд өртдөг шүү дээ. Одоо гадаад байсан хүмүүс бол мэдчихэж штэ. Тийм учраас амар хөдөлмөрлөдөг амар хөдөлгөөнийхөө хэмжээгээр монголчууд ер нь гадаадад амар мундаг явдаг гэдэг нь тэр survive хийх чадвар багхгүй юу. Тийм. Survive хийх чадвар нь яг хөө цаанаас өндөр очдог багхгүй юу Хүмүүс хүмүүс илүү хөдөлмөрлөж мэдлэгтэй болно. Тэгээ гадаад алаад байдаг. Тэрийн сургалтын улсаас таацсан байдаг. Тэгэнгүүт одоо буцаа Монголдо хурж ирээд ажиллах гэхээр ажлын байр нь байхгүй. Ингээд ийм сонирн байдалтай шал дэмий мөнгө байхгүй. Тэрний оронд одоо юу гэдэг одоо жинхнээсээ хөшөөгөө барьж ивэл арай дээр юм уу да хүн ирж үзэх нь. Томохайш. Йоо, гэхдээ хүний хэлж байгаа. Судлааг харснаа Монгол улс жилд хэдэн тэрбумыг хэдэн хэдэн зуун статью барихад зарцуулсан гэлээ. Амар тийм байсан юм тэр бол. Жичээлээ хэдэн мянган сургууль, цэцэрлэг тэ одоо юу гэдэг эмчилж хүрээсэн стадион одоо баг бүхэл бүтэн хот байх мөнгө. Би биэндээ хөшөө бариад, амьд хөшөө бариад ирсэнтэйгээ хаалга бариад уу. Наадсан баг та. Ухтах хаалга бариад ёо. Тий. Өөлөх айл үүднээс үү шүү дээ. Бата юм аа нэрээ. Тэр шууд утгаар нь манайх л ойлгоод байгаа. Ууг нь бол science science дээр үүд нь амар гоё байна гэдгийг шууд хаалгаар нь ойлгоо. Э. Яа, би бидний яриад байгаа зүйл маань ядаж энэ олон нийтийн санаа бодол яг ингэж нөгөө зүв зүйтэй байдлаар их үрээсэй гэж хүсэж байна л да ер нь суураараа одоо хүн бол энийг сонсч хүн болон одоо генетикийн шинжилгээ ба нейромаркетинг гэх юм нарийн нарийн юмнуудыг ойлгохгүй байж болно. А гэхдээ шинжлэх ухааныг урт хугацаанд одоо хөгжүүлэх нь маш зүйтэй. Тэр нь надад хэрэгтэй. Тэгээ миний өөр хүүхдүүдэд хэрэгтэй. Энийг хөгжүүлэхийн тулд тийшээ хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Тийм одоо нийгэм эдийн засгийн бизнесийн тийм зүг зүйтэй зөвшөлтлийг одоо ирж хараа сайн гэж одоо үзэгч болоос хүсэж одоо одоо гол нь одоо юу гэхээр бас улс төртэй холбогдоход энэ маань эргээд нэг сонгогчийн боловсруулахгүй юу? Энийг заавал ярихгүй л болох болчиход байна. Тэр сонгогч маань өөрсдөө боловсралтаа шинжлэх ухааныг ойлгодог, үнэшдэг те за хаа хуучин үе байсан гэхэд одоо бидний үе болоо гараа дараагийн үеийг чаад өөр гарч ирж штэ. Жагас мэдээлэл аягүй ойлгомжтой учраас гадаадад яг өөрийнх нь үеийн залуучууд яаж амьдраад байна би энд яагаад ингэж амьдраад байгаа шалтгаан юм шиг байна. Эргээд тэрийг ойлгочоод тэр хариуцлага хүлээгээд бас э, нэхвэлтэй э, одоо улс төрлөө ч юм уу бизнестэй одоо ажилчин болж орхосоо эхлээд одоо ингээд айгүй тийм ухамсартай хариуцлагатай ингээд ийм л одоо үзэгчийг одоо бэлтгэхийн төлөө одоо э, бид нийт нь хичээж одоо ингэж ярьж байгаа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Бидний энэ аим шиг hard conclusion хүртэл хүмүүс үзэх болоо болно. Хатан сайд ороод ирэхлээр тэгээд өө Гэтэ яг хөө короныг үед үзэх юмгүй ингээд өдцөө үед энэ сайенс юмгаа үзээсээ ер нь бол эхэндээ хэдүүлээ энийг хэлдэг байж таарах хэрэгтэй юм шүү гэдгээр биднийхээ эхэнд хэлчихэд үзээрээ гэхэд нэг тийм цоврал ер нь бол киноноос илүү мэдээлэл шүү гэдгийг л юм ууг нь байгаа юм шүү дээ. Яг үзэж байгаа. Одоо санаа нь бол битээрийн өмнө хийсэн хоёр подкастн дээр бол бас хүмүүс аягүй их тийм хүсэн хүлээсэн, ерэлттэй энэ зүв зүйтэй юм яриад байна гэдэг юм нөгөө яг сумсаар юм цаанаасаа ингээд мэдрээд байна. А яг хав зүгээр аль ч улс нийгэмд нөгөө нэг юм аягүй тийм критикашны хүлээж авдаг, educated боловсралтай хүмүүс нь угаасаа цөөн байдаг шүү дээ Үсээ л одоо 20% ч гэх юм тийм 80 20-ын зарчмаар ярих шиг бол яаж ч л одоо тэр 20% нь гэсэндээ сонсож байгаа. Сонсхийг ус мэсэж байгаа, юу хийж байгаа, юу хайж байгаа. Тэгээд эцсийн тэр 20% маань л одоо их зүү зүйдээ цэнэглэгдэж санаа зориг нь нэгдэж чадах юм бол нөө үлдсэн 80% дагуулж явдаг нэг юм жамтай сүргийн ята юу гэх юм бол тэр тэр тэр зүйл дээр л илүү их сайн одоо ажиллаж өгөх хэрэгтэй байна л да. Бүгднгийн одоо толгой дээр мөн одоо одоо бүр жалханд очиж амьдарч байгаа тэр эйгөө хэцүү амьдралтай гэр бүлүүд өндөр маргаашаа талаа бодож байгаа болохоос ч бидээс юм шинжлэх ухаан генетик генетик бээр бюро маркетинг ямар хаагүй сууж байгаа шүү дээ. Зүгээр арай нэг нийтлэлтэй боловсралтай дундаж дунджаас дээш дээрээс нь одоо ийм интернет техник технологи хэрэглэх чадамжтай тэг юм үзээд хэрэгцүүлээ ойлгочих. Тийм хүмүүст л аягүй сайн мессеж өгөх нь их зөв зүйтэй хэрэгтэй болов гэж. Тэгэхээр ялгаас юм. Тэгээд ер нь бол хүмүүст одоо саяны ярилцлагуудад хэдүүлэн факт өгч чадж байгаа болов. Яг юм факт конклюжнаас илүүтэйгээр фактууд яг гоё юм. Одоо жишээ нь анх удаага сонсож байгаа надад бол энэ бол маш хэрэгтэй юм байна. Бид нэр яг үнэндээ даваа далаагийн төрөний хэлсэн юм зөв байхгүй. Одоо нөө 80 20-ын зарчмаар жилээс жил тэр 20% чинь ингээ багасаал те а төрөүний тэр өвчлөлтөөс чи хамаарад нөгөө 20% чинь 80% руугаа шилжээл ингэж ороод ингээл яваад байгаа тий а тэгтэл бид нар яагаад ингэж амьдраад байгаа яагаад бид нар ийм дөрөө байгаад байгаа гэдэг шалтгаанаа бид нар ямар нэг юмнаас л яг өндөө өдөр болго хайгаад л байгаа байхгүй а тэр хайж байгаа эрэлхийлж байгаа тэр юмн дээр нь бид нар тулгуурлаж үгүй энэ байна бид нар ийм юм дээрээс алдаад байна. Бид нар энийгэндээ хөрөнгө оруулах хэрэгтэй маа. А бид нар энэ рүүгээ буруу юм руугаа хөрөнгө оруулж буруу усуудаа гаргахаараа ингэж байна гэдгийг ойлгочих юм бол жилээс жилд энэ бол засраад ирнэ. Тий. Засрах хэдүүлээ ойлгохын тулд дахиад нэг сайенс одоо орж ирж байгаа хгүй. Нейросайенс. Тий. Тэгэнгүүт одоо нөгөө хэдүүлээ эсрэг талаас нь сая бид нэр хүн хүлээж авах талаас нэрсэн бол одоо нөгөө талаас нь юу орж ирэх вэ гэхээр нөгөө хүлээж авах хүмүүсээ яаж бэлтгэх юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Тэгэнгүүт чи нийгмийн стрессийн талаар одоо тоглоомч ярьж эхлэх болж эхэлж байгаа. Нийгэм стресстэй байгаа тохиолдолд бидний яриг угаасаа тоо сонирхох. Сонирхоод ойлгох ч үү. Тэгэхээр тэр нийгмийн стресс гэж юу хэлээд байгаа гэдгээ бас судлах хэрэгтэй байна. Нийгмийн стрессийг Монголд яг юу үсгээд байгаа? Төвжирэл нь үсгээд байгаа мó, ядуурл нь үсгээд байгаа мó, тэ эсвэл хит их эрт гэрлэлт нь үүсгээд байгаа мó олон хүүхэдтэй байгаа нь үүсгээд байгаа мó яг юу нь үүсгээд байгаа архин үүсгээд байгаа мó тэр бүх юмнууд тэгэхээр нөгөө хүн их архинд орох одоо тамхинд орох хар тамхинд орох шууд стресстэй холбоотой гэж үздэг байхгүй юу тайлбарлах юм бол механизмыг тэгэхээр яг монголчууд юунд стресстэй байгаа гэдгийг нэг тэр байтугай монголчуудын стрессийг үнэлдэг асуумж гэж байхгүй шүү дээ яг үнэ гадаадын асуумж ярьж шууд ингээд Тэнгүүд одоо юу гэдэг гадаадад одоо юу гэдэг нь гадаадын хүний амьдралд нь үүсэж байгаа проблем монгол хүн хоёрох өөр шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ стресс үүс яг стресстэй байгаа энэ шалтгаан одоо бүсдгцийн өөрчлөлтөнд оруулаад байгаа нь юу юм бэ гэдэг ч юм. Тэр тоо Монгол улсын 3 хүндэтмийн нэг сэтгцийн тулгамцсан асуудалтай гэж байгаа шүү дээ. Гурвангийнхаа нэгэнд нь сэтгэлийн түгшээсэн өнөө маргаашгүй сэтгэл гутралсгүй сэтгэл түгшил рүү орчих нэг тийм асуудал байна гэсэн үг баггүй юу? Байн байн байн байн. Тэр даваа даалал юм байна л та. Байн байн. Би одоо хамгийн орчих. Гэх мэдчлээ ингээд юунод орж ирж байгаа байхгүй юу? Тийм бай, тийм. Бүх шинжлэх ухаан, бүх талын зэрэгэл хөдөлгөж ингэж явахгүй одоо агарын бохирдол чи хүртэл одоо Монгол хүний сэтгэн бодох чадварын нөлөөлөлт нь шууд орж байгаа шүү дээ. Орж байгаа. Нөгөө амиа одоо хэрцгий нөгөө хүн гэмт хэрэгтэн хүмүүсийг жаа гэж ч юм уу. Энэ бүх зүйл агарын бохирдол орж байгаа байхгүй. Яагаад орж байгаа юм гээд хүмүүс гайхын заяа. Одоо нөгөө нэг юу гэдэг үлээ дугуйч агарч ихлээр толио шалгасан гэдэг шиг юм ярьж байгаа юм шиг сонсогдож магадгүй л энэ агаар байгаа тэр бохир юм яхаараа миний агри азаан нөлөөлт ингээд Тэгвэл хар туглах гэдэг юм сонсчихсан та Тий, тий, тий. Хар туглагч нь яд үгүй гэхээр ингээд та хоёрын миний яриаг сонсож байгаа бүх юм явж байгаа чинь ингээд мэдрэлийн хэсгийн хооронд сап гэ мэдээл амар хурдтай дамжиж байгаа учраас эрүүл сэтгэж байгаа зөв юм ярьж байгаа буруу сэтгэхгүй айгүй тийм фрэндли байгаа байхгүй юу хүн агрессив байх тусмаа сэтгэн бодох чадамж нь муу байна буюу араатын шинж рүү орж байгаа байхгүй шууд агрессив байдал руу орно гэдэг а хүн илүү polite илүү яана гэдэг нь тухайн ситүэйшнийг ингээд бодож тунгаагаад буюу маш хурдтай мэдээллүүд амжаад за одоо би 50-ын чөлөөтэй юм байя гэдэг юм руу очиж байгаа. Тэгэнгүүт хар туглага яадаг вэ гэхэлэр хүний тархинд хүний бие оронгуудаа зөүлийн идэд төрөмтлөгддөг. Ялангуяа тархинд төрөмтлөгддөг байхгүй юу? Тэгээд нөө мэдээлэл дамжиж байгаа энэ хоёрын голд нь ингээд ороо суучдаг гэсэн хар туглага. Тэгэхээр мэдээлэл дамжилт нь удааширч байгааз тэгэнгүүт нөгөө хичээлээ уншаад уншаад ойлгохгүй нөгөө амар гатмаан ч юм уу сахилахгүй хүн дээрлэгдэг зоддог нөгөө байгалийн аратанлаг шинж нь илүү их илэрдэг те за энэ үнэн сахилахгүй шүү ээж аав үгэнд орд хичээлээ яаш шүү гэж муулаад байдаг боловч яг үнэндээ нөгөө гэр хороолтын бүсэд битүүд юм хар тоглохтой байгаа орчинд хүүхэд мянга Кембрижийн боловсрол авчирч 50-д ч тэр хүүхдийн мэдээл дамжигт нь сайн явагдахгүй юм чи юу ч ойлгохгүй байхгүй. Тэгэхээр л эн чинь science ойлгож байна хөөхгүй юм дээ амар сүултээ агрессив болж байна. Аа за за за за. Яа. Би юм ойлгохгүй нэг тийм учиртай юм биш. Би ч хат тоглохтой газар амьдраад байсан юм шүү дээ. Тэр хүмүүс тэр хүмүүс чинь ингээл агрессив бодсон Тэгэхээр агарын бохирдлоо бид нэр буулгахгүй байгаа нь ирээдүйд гэмт эрхтний хувийг 10-20%-аар нэмж байгаа. Ирээдүрүүгээл ингээд давталж байгаа л хэрэг багхгүй юу? Агарын бохирдлын мөнгө идж байгаа хүн бол ирээдүйн эсрэг тий амар тийм том дайн зарлж байгаа хүн. Тийм үү? Ер нь тийм цаад нарийн юм ойлгохгүй өнөө маргаашийнхаа мөнгийг л хараад байгаа тэгж болохгүй л даа өгнө. Тэгээд арай хадуураад яваад байна. Татахгүй бол болов уу. <laughs> За за. За одоо ер нь бол цаг маань дуусч байна. Дуусах төхөж байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн хормыг тоож хоёул нь хоёр зочинд хоёуланд нь үлдээя тий. Одоо яг хилийч гэдэг юм уу ойрхон бүр яг хизээ мэдгүй бидний амьдралд хамгийн хүчтэй нөлөөлөх тэр пактуудыг тоор одоо өөрсдийнхөө мэдж байгаа тэр пактуудыг хуваалцаад тэгэхэд дуусгий гэж бодож байна. Яг миний амьдралд сонсож байгаа хүн таны амьдралд хамгийн түрүүнд одоо эсвэл энэ цаг үетэйгээ холбооч ч гэдэг юм уу ирээдүйд ирэх аа хавьяас нь урай гарсаа төгсмөр байж та. За. Тэгээ мэдээж хэрэг нөгөө түрүү эхнийгээ хэлдэг шиг одоо зөвхөн ганц шинжилгээ хааныг хөгжүүлээд бас бид одоо одоо өнөөдөр яг Монгол улсад тулгарч байгаа бүх зүйлсийг одоо шийдэж чадсан тодорхой. Тэгээ энэ чинь маш их тийм нарийн нийлмэс бүгдөө комплекстэй нийгэм гэдэг чинь юм маш одоо юу гэдэг манахаар бол одоо юу гэдэг 3 сая нэгж техникийн хэсгэрээ дот цэг ийм нэгжүүд ингэж хоорондоо ингээд бие биетэйгээ харилцан үйлдэж ингэж урагшаа явж байгаа динамик систем байна. Тэгээ энийг ингээд яаж цаашаа зөв зөвтэй залах вэ гэдэг дээрээ бас тэр тогтмол толгоч шинжилгээануудын бид зайлшгүй хөгжүүлэх л ёстой. Тэр арсын хараа гаргаж тавих ёстой. Тийшээ энэ Монгол хүний сахан хөгжүүлэх хэрэгтэй, нүүл байлах хэрэгтэй байна. Энд бол гол нь зүгээр бид гурыг хэлээсээ үүдээ сонсож байгаа хүн хүний үүрэг оролцоо маш их байгаа шүү гэдгийг л одоо дахин хэлмээр байна л та. Өөрөөгөө сонсоод оо аюу ба ихтэй юм ярьж би бодоод өнгөрөх биш энийг бас нэрээ нэрээ одоо энэ залуучуудыг яриад байгаа зүйлс одоо хурцхийн тулд очихын тулд ер нь энэ сонсож байгаа би зүгээр гэртээ терапевтаар байж байгаа ч гэсэн юм уу зөв цохилтой вэ гэдгийг маш сайн одоо бодосоо тэгээ ядаж ингээд нийгэм нийт нь өөрсдөө ийм сэргэж мэдрэмжээр хандаад ингээд ийм мэдлэг мэдээлэлээр сэргэлжлэгдээд ихээр өсөн өсөн буюу өөр ямар нэгэн юм шийдэл хайж таараа. Гарч ирж ш таараа бишээ зорж ш таараа. Тэгээд ийшээ гал илүү уртхан шиг харалцаа зориулсан нөгөө нэг хүлээ авч байгаа хүний яаж бэлтгэх юм бэ гэдэг түр асуулт байсан шүү дээ. Тэгээд яаж л одоо бид нар нийгэм нийтийн зохицуулж чаддаг тийм одоо асар их их мэдлэлтэй тийм хүмүүс биш ч гэсэн дээ. Ядаж нийт нэгж болгоноор ингээ яриад явж одоо ухаарлсан хэрэгэл өгч үзсэн одоо ийм подкаст хийж байгаа нь одоо бид гоё хийж чадах ажилтан. Бид бүрээ энэ өчүүхэн хийж байгаа хөдөлмөрийн манаас үзэгч таарууд нь бас сонсоо сонирхоод бас нэрээ юм цааш нь ядаж түгээ чи тээ бас өөр сонс хүмүүс сонсчсоо юм ингээд ингээд тараага явж ивэл энэ чинь бас бас таны оролцоо. Тэгээ ингээд ингээд нөгөө яг хэрэгтэй мэдээллүүдээ бас цаашдаа ингээд түгээ тараая тээ энэ Монгол улсад хэрэгтэй, танд хэрэгтэй, таны үр хөвгт хэрэгтэй Тэгээд тэрнээс одоо юу гэдэг бид гурав одоо бид гурав өөрсдөө л ихтэй байсан бол ингэж ярьчихсан байхгүй л зүгээр. Тэгээд би бивтэй яг өөрөөсөө тэмээ хийгээл яаж чадсан баг. За. Тайлбар. За. Бас нэг тийм сэтгэлийн үгээр шууд практикээс л. Тэр яг саяны хугацаанд бол ярьж байгаа юмнуудыг одоо шууд өөрийн бодолд авамгаалсан гэхээс илүүтэйгээр тухайн асуудлыг илүү шинжлэх ухаанаар тайлбарлах гэж хичээлээ. Тэгэхээр энд бол одоо юу гэдэг Тэрхэн баяр гэдэг хувийн бодол биш яг э, шивлэгдээд гараад ирсэн шинжлэх ухааны одоо материалууд шинжлэх ухааны пейперуудын тэр гаргалгаа тэн дээр юу гэж хийсэн тэр зүйлүүдийг аль болох ингээд тайлбарлаж хэрхий одоо хэлхий хичээлээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг шууд одоо учир зүггүй одоо яаралтай авах арга хэмжээнүүд ч юм уу тийм бидний амьдрал төсгээд өөрчлөгдөж тийм юмнууд гэд хэлэх гэхлээр бас толгойд яг үндэ юм орж ирэхгүй байгаад энэ жоо ухаантай байна. Тэгэхээр а аль болох нөгөө science science гэдэг юм дээрээ тулгуурлаад гэтээ түрүүний хэлсэн мэдээлүүд бол одоо юу гэдэг нэг юм хар хайрцагт юмны буланд нууга тавьсан юм биш байхгүй юу? Хэрвээ өөрөө сонирхоод унших юм бол science юмнуудыг унших юм бол бид нэр эн тэндээс өөртөө олж уншаад мэдээж англи хэлтэй тохиолдолч шүү дээ тийм. Тэгээд ер нь бид нар яахаа их юм гэдэг зүйлүүдийг ганц улсын онцгой комиссэд биш ганц улсад биш засгийн газарт биш тийм өөртөө өөртөл мэдээд болоод тодорхой хэмжээний арга хэмжээгээ аваад ингэж явах боломжтой юмнууд байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээр өөртөө яг тунгааж бодоод ингээд одоо юу гэдэг энэ одоо цар тахлын үед өөрсдөө би одоо хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдээ өөрсдөөсөө эхлээд ингээд яваасаа дээрэс нь science гэдэг юмд илүү их <clears throat> дурлаасаа бүх юм шинжлэх ухааны одоо үндслэлтэй гарч ирээсэ тэ одоо юу гэдэг ямар нэг шийдвэр гаргах гэдэг нэг юм яваадсан ч тэ дэлхий чинь 5 төвтэй байс тэ гарын 5 хуруутай байс тэ гэдэг шиг тийм юм дээр биш илүү science толгоорлож энэ бүх шийдвэрүүдийг гаргаасаа гэдэг тийм байдал руу л очиж одоо хүсэж чинь тэгээд science бол хэр их мөнгө одоо ер нь бол амар тийм юуны талбай л гэсэн үг шүү дээ. Айгуу гоё. Одоо тариалангийн талбай. Бид нар ингээд нэг хитгэн жоохон одоо төмөс тарихад чинь эсвэл тариад тарихад нэг жоохон үр цацчихгууд нөгөөт нь буцаад амар гоё ингээд тийм буудаа төмөс ногоо болдсон шүү дээ. Тийм талбай. Тэгэхээр сайенстай илүү хөрөнгө оруулалт хийгээд сайенсыг сонирхдаг залуучууд илүү их эксэсээ гэж бодож байна. Гэтэ яг хуу сайенс сонирхоод эхлэхлээр нэг хэцүү юм донтчдаг Тэгээд гарч чаддгүй тэгэнгүүт нөгөө нэг э, юу лээ nerd билүү нэг тийм нэр авчдаг шүү дээ. Яг тийм. Тэгээд нөгөө э, нэг э, бичлгүүд яваад байгаа шүү дээ нэг what you do for living гэх тэгэнгүүт нөгөө амар нөгөө нэг машинтай хүмүүсээс очиад нөгөө юу хийдэг вэ гэхлээр тэгэнгүүт ихэнчлэн дандаа одоо програм хөгжүүлдэг scientist, имжтэй зарим ганц нэг хүмүүс нь real estate энэ төр гээд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ чиглэл рүү сонирхоод ингээд судлаад үзээрэл гэдэг юм юутай байна. Тэгээ сайенс өгч болтгоо. <laughs> За. Ороо хувь сайенсд очих болтгоо тий. Тий. А одоо энэ доороос гарч ирж байгаа Z үеийнхэн маань бол бас энэчээс бол яг энэ сайенс хөгжүүлэлт энэ тал дээр айгүй их сонирхож байгаа залуучууд айгүй их байгаа. Ер нь бол би тэрэнд айгүй ихтгэлтэй байгаа. Одоо эргэн тойроо уудж байгаа залуучууд ер нь энэ чиглэлээр л айгүй их ярьдгийн билээ. А тийм энийг ер нь ингээд амьдрал хэрэгтэй байна, юм байна гэдгийг болвол мэдж байгаа усууд нь ингээд 80-аад оны 70-аад оных ингээ гоё ингээ бүгдээрээ ороод ирэх юм бол энэ өөрөө ингээ манай хөгжлийн гол түлхүүр нь юм аа гэдгийг бол одоо ер нь эцсийн байдлаар одоо дүгнээд бол хилчий. Энэ бол нэг хол зөрөхгүй ахаа гэж бодож байна те. Ер нь альч өндөр хөгжилтэй орнууд бол яг энэ чиглэл рүү эрдэмтэн за залуучуудыгаа сургаж ижил эх орныхоо хөгжлийг бол тийшээ пүш хийж байгаа харагдаад байгаа. Тий. За тэгээд даваа далаагийнхаа хэлснээр болвол одоо яг энэ талын мэдээлэлч гэдэг юм уу энэ талын юмыг ярьж байгаа энэ талын сэдвийг сөхж байгаа хүмүүсийг одоо урайлж байгаа энэ усуудыг одоо яг коронавирус халдварлаж байгаа шиг гоё ингээд халдварыг ингээ гоё тараагаад тараагаад хүмүүс рүү шэрлээ шэрлээд ингээд ингээ яриад яриад те ядарч энийг энэ өнөөдрийн подкастыг та сонсоод ойлгосон бол ядарч цаашаага 5 хүнд доотлон 5 хүнд яриасаа те гоё халдварлуулаад гоё оюун ухааны зөв халдварыг тараадаг байя гэдгээр гоё уриалаад дуусгая.